Menarik. Preparing. Hmm? Preparing. Nhà nói. Mm-hmm. Mm-hmm. ආයිබෝන් ඉතින් මයිහඟ කැපේ ලයිව් එකක් දානවා මාසික සැරයක් කියලා පොරොන්දුනාට ගිය සතියේ මේ මේ මේ සති මේ මාසෙ චුට්ටක් විතර කාර්ය බහුල වුණා මුල් සති කිහිපය. ඉතින් uh, uh, දැන් අපි අද ඔන්න ලයිව් එක අරගෙන ආවා පුරුදු විදිහටම අපි පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම ඉතින් මේ පවක් වුණාට සමා වෙන්න ඕනි. මොකද අපි ප්ලෑන් කරගෙන හිටිය විදිහට කරන්න බැරි වුණා මේ සාමාන්‍ය කාර්යබහුලත්වය නිසා. මයහලෝ කැසේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගිය පාර කතා කරපු මාත්‍රිකා මේ වෙද්දි පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වලට ලක් වුණා විවිධ හේතුන් මත. ඒ ගැනත් පොඩි කතා විස්තරයක් කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපි ගිය සතිය ඉල්ලීම් කරපු විදිහටම ඔයගලන්ට තියෙන ගැටලු අපිට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් ගැටලු අපිට ඉදිරිපත් කළා ගොඩ දෙනෙක් ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම EPS topic හා සම්බන්ධව වගේම කොරියාවින් අයත් ඒ වගේ ගැටලු ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් අපි අදාළ තැන් වලින් හොයාගෙන තොරතුරු අදත් ඔයගලන්ට අලුත්ම තොරතුරු කීපයක් NXC අපි අරගෙන ආවා. ඉතින් ඒක ගැන තමයි අද ලයිව් එකෙන් විශේෂයෙන්ම කියන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන් අපි කීපයක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා මේ දවස්වල මේ ලංකාවේ මුහුණ දීපු දේවල් සහ මේ ඒවා කොහොමද අපි ගැටලු තත්ත්ව ගැටලු තත්ත්ව නැති කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් අපේ අදහස් කීපයක් අපි ඉදිරිපත් කරන්න සූදානමේ අද MNC අපි එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් පුරුදු පරිදි සුපුරුදු පරිදි අපේ සුනිත අපිත් එක්කලා ඉන්නවා. ඉතින් අදත් කතා කරන්න. එයා එයත් තොරතුරු කිපයක් අරගෙන එන්නේ නැති ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී අපි සමග ඔහු නෙමෙයි විශේෂ පුද්ගලයන් අපි සමග සම්බන්ධ වෙයි. මම තනියෙන් ඉන්නවට වඩා ඒක හොඳ නිසා විශේෂ තොරතුරු ඉතින් මටත් තොරතුරු හොයාගන්න උදව් කරගෙන විදිහට ඔහු අදත් තොරතුරු කිපයක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී විශේෂ පුද්ගලයන් අපි සම්බන්ධ කරගන්නට සූදානම් වෙලා ඉන්නවා මේ වැඩසටහනින්. ඉතින් කියන්න ඕනේ දැන් අපි අද කතා කරන දේවල් වලට මේ විශේෂ පුද්ගලයෙක් අපිත් එක්ක අදත් සම්බන්ධ වෙන නිමිතයි. ඒ තමයි අපි අපේ මේ ඔයගලගේ සහෝදරයෙක් එයාගේ අරමුණට යන්න නැත්නම් E74 visa එක ගන්න එයා කොහොමද සූදානම් වෙන්නේ කියන එක ගැන ඔයගලත් එක්කලා කතා බහක් ඇති කරගන්න නැත්නම් තොරතුරු බෙදා ගන්නට කැමැත්තෙක් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙවි. අහුව අපි මේ සජීවී විකාශ අතරවාරයේදී සම්බන්ධ කරගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක ඕගලන්ට හොඳ මොටිවේෂන් එකක් වෙයි කියලා අපි හිතනවා ඕගලන්ගේ ගමන ඉදිරියට කරගෙන යන්න. ඉතින් හොඳයි. එහෙමනම් අද කතා කරන්නේ මොනවා වගේ තොරතුරු ගැනද? අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ E73 කියන වීසා එක ගැන අපි කතා කරන්නේ මේ වෙල්ඩර්ස්ලා එනවා ලංකාවෙන් එහෙම එහෙම කියලා නේද? ඔය ඒක ගැන අපි වැඩිදුර කතා කරනවද? ඊට අමතරව මේ මත්ද්‍රව්‍ය සහ මත්ද්‍රව්‍ය නිසාවෙන් ලංකාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිටුවහල් කිරීමට ලක් වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන කුංචි තොරතුරු කීපයක් අලුතෙන් හොයාගත්ත තොරතුරු කීපයක් කතා කරන්න සූදානම් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉදිරි වසර විශේෂයි විදේශීය අපිට ඉදිරි වසර කොහොමද විශේෂ වෙන්නේ විදේශීය අපිට කියලා කියනවා නම් 2023 වසර වසර වසර 5කට වරක් අලුත් වෙන ආගමන විගණන නීතිය අලුතෙන්ට නියමිතයි. ඉතින් ඒ ගැන අපි මොනවා වගේ ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මොනවා වගේ අනාවැකිත කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන කියන එක කතා කරන්න සූදානම් ඉන්නවා අද. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි අපි දැන් අලුතෙන් අපිට පොඩි නිවුස් එකක් ලැබුණා. කොරියාවේ මේ ආගමන විගමන මොකක්ද කියලා කියන්නේ අපි ආගමන විගමන ඒජන්සියක් ඒගොල්ලන් ආරම්භකයන්ට නියමිත වෙලා තියෙනවා කොරියාවේ කියලා. මේ ආගමන නිගමන ඒජන්සිය කියන එක මොන වගේ ආයතනයක් වේවිද කියන එක ගැන කතා කරන්නට සූදානම්ින් ඉන්නවා MHC අපි. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි ගොඩක් දෙනෙක් අපිට ලංකාවේ ඉඳලා කතා කරලා පහුගිය දවස් ටිකේම මේ අද මම හිතන්නේ කතා කරා මේ චේප්පු කරන්න අමාරු වෙලා ඉන්නවා කියලා විශේෂයෙන්ම ස්ටොපික් ලියන්න බෑ ඊට පස්සේ රීඑන්ට්‍රි එන්න බෑ මේ අවුරුදු පහට වැඩි ඉඳලා ගියායට කොරියාවේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනකොට ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන එකත් අද කතා කරන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා. ඉතින් රැඳී සිටින අපිත් එක්කලා මේ තොරතුරු හැම එකක්ම අපේ සජීව විකාශ සමගින් අපි ඉදිරිපත් කරනවා ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්නට. හොඳයි. අ එහෙමනම් පළමු කොටම මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ? පළමුවෙන් මම කතා කරන්න සූදානම් මම හිතනවා සජීව විකාශයත් එක්කලා 17 දෙනෙක් දැනට එකතු වෙලා ඉන්නවා. කොරියාවේ ඉන්න අපේ සහෝදරවරු වෙන්න ඇති ලංකාවට සම්බන්ධ වෙනවා ඇති. ඉතින් ඇත්තටම මොනවා ගැනද කතා කරන්න කියලා කියනවා නම් මේ බලමු කොටම කතා කරමු අපි එහෙනම් අර මද්‍රල් අයිසන් ත්‍රී කියන්නේ. හොඳයි. ඉසන් ත්‍රී ගැන කතා කරමු. E73 එක E73 ගැන අපි ගිය පාර ගොඩක් තොරතුරු දුන්නා සමහරක මේ ෆයිල් එකක් මොකද ඒ කොල ටිකක් තියලා ලැබුවා මගෙන් මම ඒක ලික් කරලා කොල ටිකක් ඒගොල්ලන්ට දුන්නා ලංකාවෙන් ඉල්ලුවේ ගොඩක් අය ඒ අයට මම ඒ වෙලාවෙම සෙන්ඩ් කරා ගොඩක් අය පුළුවන් විදියට යවුවා හොයාගන්න බැරි නෑ ඔයාලන්ට ඒක මේ හම්බෙයි E73 එක ගැන වැඩි දෙයක් කියලා කියලා කිව්වේ මම එකක් මම හම්බෙච්ච මේ පොඩි ආරංචියක් එක නිවුස් එකක් එක දැනට මේ ලොකු බලර පතර තරජනයක තියෙනවා වෙල්ඩින් පැත්ත ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වුණා වියට්නාමෙන් ගින්න ගන්න ඉස්සෙල්ලාම වියට්නාමෙන් ආවා ගොඩක් වෙලාවට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කරගන්නත් බැරුවයි සමහරවිට නැත්තම් තව ගේන්න ඕනි කියලා තමයි දැන් කියන්නේ 1100ක් බලාපොරොත්තු වුණා වියට්නාමෙන් ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ ප්ලෑන් කරපු විදිහට අන්තිම කෝටාගෙත් එන්න බැරි වෙන තත්ත්වයක් තියෙන දැනට ඒකට විවිධ හේතු තියෙනවා මේගොල්ලෝ කියන විදිහට ඉතින් වියට්නාමෙන් ගන්න ඉන්න කට්ටියත් ගොඩක් බ්‍රෝකර්ලා කරන වැඩක් නේ මේක අපි දැනුවත් වෙන ගොඩාක් බ්‍රෝකර්ලා මේකට දැන් ලංකාවෙත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේ ලස්සන ගිහිල්ලා ලොකු ප්ලෑන් එකකුත් හැදුවා අපි දන්නවා ඒක කොහොමද. ඉන්න බ්‍රෝකර්ලා ගොඩක් අයවත් අපි දන්නවා කියන්නේ කවුද කියලා දන්නවා. මූලික වෙච්ච අය දන්නවා. ඉතින් ඒක අපේ ළමයින්ට එන්න හම්බ වෙනවා නම් හොඳයි ඒක බ්‍රෝකර්ලාගේ හරහා හරි කියලා. ඒගොල්ලෝ අන්ලයිසන්. දැන් වියට්නාමයේ ගේන්න ගිය කට්ටියත් ගොඩක් අන්ලයිසන් කට්ටිය ඉන්නවා. අපේ අය මේ ගිය අන්ලයිසන් දන්නේ අපි. කොහොම වියට්නාමයට ගිය කට්ටියත් අන්ලයිසන්. එතකොට ඕක කරන එකේ ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලන්ට දැන් ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා මේගොල්ලන් ගෙන්න ගන්න බැරුව. ඒ කියන්නේ ෂිප් බිල්ඩින් කම්පැනි ඔක්කොම වෙල්ඩර්ස්ලාගේ ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට දැන් පැනල්ටි ගෙවන්න වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගත්ත නැව් හදන්න පරක් වෙලින්. ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඉන්නවා කියලා කියනවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ රටවල් තුනකින් එනකම් බලන් හිටියා. ලංකාවේ කි නැහැ. ඉන්දුනීසියාවයි වියට්නාමේ පිලිපීනේ ඒ රටවල් තුනෙන් තමයි මේගොල්ලෝ බලාගෙන හිටියේ ඒ කියලා තායිලන්ඩ් වලදී. වියට්නාමයට අමතරව තායිලන්ඩ්, ෆිලිපීන්, ඉන්දුනීසියා. එතකොට හුන්ඩායි හෙවි ඉන්ඩස්ට්‍රීස් කියන්නේ මේ දැන් අපි ඉන්න පළාතෙම තියෙන එක. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වුණා ඒ කට්ටියයි කියලා. ගොඩක් මම දන්නවා මේ ස්විස්තරන ඇතෙන්ද හැදුව එකේ. මේ ඒකෙත් මේක ඇතුලේ වැඩ කරන අය ඉන්න ඒ වෙනුවෙන්ම පත් කරපු අයත් හිටියා. බ්‍රෝකර්ලා. ඒ බ්‍රෝකර් කෙනෙක් වුණාත් ඒගොල්ලෝ පත් කරලා තියෙනවා ඒ වෙනුවෙන් මේ කම්පැනි එක ඇතුලේ ඒගොල්ලන්ව ගෙන්න ගන්න. ඒ අයත් ගොඩාක් උත්සාහ කරා මේ ගෙන්න ගන්න ඒ රටවල් තුනෙන් තායිලන්තේ පිලිපීන ඉන්දුනීසියා මේ ලංකාවේ මේ ලංකාව කියන රට ඒ කතාවට පිලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ මේ කෝට කෝටයි. හතරවෙනි කාර්තුවනේ දැන් යන්නේ මේ අවුරුද්දේ. ඒ හතරවෙනි කාර්තුවට ඒගොල්ලෝ ගෙන්නන්නවත් හිතලා තිබිලා නැහැ. ඒවට අපි අය එන්න උත්සාහ කරලා එක එක මේ විදිහට කරානේ අනිත් එක ඒගොල්ලෝ මේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් නැහැ අනිත් එක හොර සර්ටිෆිකේට් හදලා ඒ ඔක්කොම මේ <laughs> මේකට අහුවෙලා එතකොට අහු වෙනකොට තවදුරටත් ඒක යන්න ඒගොල්ලන්ට එන්න බෑ ඉතින්. මේගොල්ලෝ ඒ ටික බලන හින්දා ඒකෙන් පාස් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒකට කියන්නේ මේ ක්වොලිෆයිඩ් වර්කර්ස්ලා uh, නෙමෙයි. වර්කර්ස්ලා වෙන්න හැදුවට වෙන්න බෑ. ඉතින් ලංකාවේ අපිට දෙන්න තිබිච්ච විශේෂ පණිවිඩය තමයි මේ තත්ත්වයේ උඩ මේ chance එකක් තියෙයි. ඒ කියන්නේ අර නැති හින්දා නෑ. කොහොම හරි ගන්න ඊළඟ පොලිසිය කේ දැල් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඒක ගැන මම කියනවා ලබනාවුරුදු තුන්වෙනි මාසේ වගේ අලුත් වෙන පොලිසි එකේ ගොඩාක් ප්ලෑන් එකක් හදලා ඇති හදනවා කියලා අපිට හිතෙනවා අපි දැන් කොහොම හරි මේක කව කරගන්න ඉතින් නැත්තම් පැනල්ටි ගෙවන්න වෙනවා ඊළඟට දැන් ආර්ථික තත්ත්ව මම හොයලා බලුවා දැන් 2023 දී මේ 102ක ආර්ථික වර්ධන වේගයක් ඒ කියන්නේ දැනට 102.7යි යන්නේ කොරියාව. ඒතකොට 102.2කට ආර්ථික වර්ධන වේගය අඩු වෙනවා කියන්නේ. හේතුව එක්ස්පෝර්ට් නැති වෙනවා. එක්ස්පෝර්ට් නැති වෙනවා ඩොලර් බිලියන මේගොල්ලන් මට මතක නැහැ කීයද 50000 අන්දකෝද මේගොල්ලන්ගේ ආදායම් තියෙනවා. ඒක මේ බහිනවා. ළමන අවුරුද්දේ ළමන අවුරුද්ද 2023 මේගොල්ලෝ හිතනවා 2032 වර්ධනය ඒ කියන්නේ 0.7ක වර්ධන වේගයක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ ඒකට මොන හරි කරන්න හදයි. ඒකින්ද E7 එක ගැන කියන්න තියෙන අපිට මේ ලංකාවේ සුදුසුකම් ටිකක් හදාගත්තොත් හරි මොකරි කරලා තියාගන්නොත් පොඩ්ඩක් බලාපොරොත්තුව තියාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා මේ தත්ත්වය. මොකද අර කියපු රටවල් හතරෙන්ම ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට ගන්න බෑ. දැන් මොංගෝලියාවනත් ඒගොල්ලෝ ගන්න හදනවා. දැන් ලංකාව සඳහනක් තිබුණ නෑ මට හොයාගන්න. මොකද ලංකාවෙන් ගන්න හදනවා කියලාවත් තාම සඳහනක් තිබුණේ නැහැ. ඒකින්ද ඉස්සරහට ගනින් කියලා අපි හිතන අර රටවල් හතරෙනුත් බැරි හින්දා දැන්. හරියට සුදු කන් ටික හදාගත්තොත් අපි E7 ණයට ඕගොල්ලෝ දන්න ලංකාවේට පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න මේ බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන් නැති වෙන්නත් බෑ ඉතින්. හරියට මේ සුදුසුකම් හදාගන්න වෙනවා. අපි කිව්වා ගිය පාර අඩු අඩු පාඩු වෙච්ච සුදුසුකම් ඒ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. හොඳයි එතකොට අපි දැන් කතා කරේ 873 කියන එක ගැන. ඉතින් ඇත්තටම මයිහංගල් කැෆේ අපිත් සූදානමින් හිටියා මේ වෙල්ඩින් පාඨමාලාවක් ඔයගලන්ට අරගෙන දෙන්න මේ හා සම්බන්ධව. ඇත්තටම ඒ ගැනත් අපි කියන්න ඕනේ අපි උත්සාහ කරපු විදිහට ඒක කෙරුණේ නැහැ. මොකද කියලා කියනවා නම් දැන් අපි අරගෙන බලපු විදිහට කොරියාව පුරාම අපිට රික්වෙස්ට් හම්බ වුණා. ඒ කියන්නේ එක ප්‍රදේශයක ඉන්න පිරිස බැලුවහම ගොඩක් වැඩි නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අපි හිතාගෙන හිටියේ එකම ප්‍රදේශයක අපිට 20කට 25කට වැඩි හිටියා නම් ඒ ප්‍රදේශය අපි ආරම්භ කරනවා කියලා ඒ විදිහට කරන්නේ මෙසේ හරහා ඕගලන්ට යොමුජොක් ඉගෙන ගන්න මේ පාඨමාලාව කරන්න ඒ විදිහට අපි කතා බහ කරගෙන හිටියා ඒ ගුරුවරුන් සහ ඒ ආයතන සමග. නමුත් අවාසනාවකට එකම ප්‍රදේශයකවත් ඒ 25කට වැඩියෙන් පිරිසක් හිටියේ නැහැ අපිට ඒක ආරම්භ කරන්නට තරම්. ඉතින් ඉදිරියේදී අපි MHC අපි බලමු එහෙම දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒකෙන් ඒක ගැන මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. මොකද අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච මට්ටමට මේ වෙල්ඩින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපිට කරන්න හැකියාවක් නොලැබෙච්ච නිසා. ඒ වගේම තමයි මේ ඉදිරියේ යන විදිහ එච්චර සුදුසු එච්චර සුබ තත්වයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ හා ඒකට සම්බන්ධව. ඉතින් ඒ නිසා ඒක අපි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඒකට හේතුවක් තිබුණා මේ ඒ සර්ටිෆිකට්ස් ලංකාවට හොයාගන්න අමාරු තත්ත්වයක තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක ඒ නිසා ඒ වගේම ඒකේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක විසඳ ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඉදිරියේදී බලමු. හැබැයි යම තත්ත්වෙ එච්චර හොඳ නෑ E73 එක නැති වෙනත් ඉඩ තියෙනවා නේද ගොඩක් වෙලා. ඒක දන්නේ දැන් කොහොමද කියලා. දැන් වෙල්ඩර්ස්ලා ඕනි. ගෙන්නන්න හිටපු වෙල්ඩර්ස්ලා එන්න විදිහක් නෑ දැන් ඒ රටේ ලේබර් මිනිස්ට්‍රි එකේනොත් ඒගොල්ලන්ට වෝනින් කරනවා මේ කොලි අන්කොලිෆයිඩ් අයව දාන්න එපා මේක අනිත් අය කොලිෆයිඩ් අය දාගන්න බැරි වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ අපි ඉලිසෙවන් එක නැති වෙයි කියලා හිතන්නේ ඒකේ වෙල්ඩර්ස්ලට දෙන්න එන්න පුළුවන් කියලා හදයි කියලා කියනවා. වෙනස් එකක්. වෙනස් එකක්. එක්කෝ ඒ වීසා එකේම මේ නීති ටික තව බස්සයි කියන සර. සර බාල කරයි කියලා හිතනවා. දැන් සර වැඩි තියෙන එක. ඔව් එහෙම මොකක් හරි විදිහක් වෙයි කියලා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන දැන් මේ මෙහි හිටපු වෙල්ඩින් මම දන්න දෙන්නේ කම්පැනි එකට ගිහිල්ලා තිබ්බා මෙහි වෙල්ඩින් කරලා තිබ්බා. ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 7ක එක්ස්පීරියන්ස් එක්කෙනෙක්ට. අනිත් එක්කෙනා වෙල්ඩින් ලංකාවේ කරයි කියලා මෙහෙදී ඒ වෙල්ඩින් කම්පැනි එකට ගිහිල්ලා තිබ්බා කරන්න. මෙහි වීසා මෙහි ඉන්න අය. වීසා නෙමෙයි. ඉතින් ඒ දෙන්න එක්කෙනෙක් සතියයි වැඩ කරේ අනිත් එක්කෙනා දවස් ගාණක් වැඩ කරලා තින්නේ. මට ආරංචි ආවා මේ මල්ලිගෙනගේ බලන්න නම් දන්නවා එයා. එයා කිව්වා මට අයියේ මෙන්න මේකයි තත්ත්වය. එතකොට කොහොමද අරගොල්ලෝ කරන්න කියලා අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ කියලා. නමක් වෙල්ඩින් කරමු නැති කෙනෙක්. නැව්වෙල්ඩින් කරන සබ්ජෙක්ට් එක වෙනස් කියලා එයා කියන්නේ. මම දන්නේ ඒ සත්‍ය මොකද්ද කියලා. අපි නැව් දැකලා දින වෙල්ඩින් කරන නම් මේ ඒකේ අර ඒ වෘත්තිය නෙමෙයි කරේ. ඒ නිසා අපි ඒක ගැන දැනුමක් නැහැ මට. ඒ මගේ මනුස්ස ඒ මල්ලි කියප එක තමයි එහෙම මේ කරන්න බැරිව ගියා කියලා. කෙනෙක් සතියෙන් ගියා කිව්වා අනිත් එක්කන දවස් දෙකක්වත් බැරුව ගියා කියලා. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඇත්ත තත්ත්වය. එතකොට ඊසෙන්ජි ඒකට අපි ඕගලන්ට මේ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා ඒ කතාවට දැන් ගොඩක් අය එහෙම ඉතින් අපිට ඉස්ස ගන්න දෙන්නේ නැහැ ඕගලන්ට. ඒක මොකුත් නැහැ. ඔක්කොම වෙනවා නම් හොඳයි මේකට ලංකාව ගන්න පුළුවන් භාගයක් විතරේත් හොඳයි. නමුත් මේ අපි ඕක කියන්නේ ඕගලන්ට අර දෙයක් කිව්වහම ඒකට සූදානම් වෙන්න අනිත් පැත්ත. ඒකටයි ඒ හරි කියන්නේ නැතුව මේ අර මොකක් හරි මෙහෙ තියෙනකොට ඒක කිව්වහම නේ ඕගොල්ලෝ ඒකට සූදානම් වෙන්න ඕනේ. වැස්සක් එනවා කියලා කියන්න ඕනේ වෙලාසන කාලගුණේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ වැස්ස කුඩේ අරන් එනවා. ඒ වගේ අපි අර කිව්වහම ඒකට සූදානම් වෙනවා අපිට බයින් එපා ඕගොල්ලෝ දෙන්න. අපි ඕගලන්ට උදව් අපි දෙන්නේ මේ මේ වචන කතා කරන්නේ. ඒක නිසා. හොඳයි ඊළඟට අපි අර වර්ජව්‍ය කතාව කතා කරමු මේ දැන් ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ අවුරුදු දෙක තුනක් ඉඳලා ඇත්තටම මටත් ගොඩක් දුකයි මට මම සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔතනදී භාෂා පරිවර්තකෙක් විදිහට ඕගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ලියාපදිංචි වෙච්ච භාෂා පරිවර්තක කෙනෙක් ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ට කවදාවත් අපිට එක පැත්තක් ගන්න බෑ භාෂා පරිවර්තනය කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම මැද ඉඳගෙන කතා කරන්න ඕනේ අපි කරන්නේ කතා කරන පුද්ගලයා වෙලා ඔහුගේ අදහස් අනිත් පාර්ශවයට කියන එක. අනිත් පාර්ශවයේ අදහස් ඔහුට කියන එක තමයි භාෂා පරිවර්තකයෙකුගේ යුතුයකම. ඉතින් ඇත්තටම නිවැරදිව භාෂා පරිවර්තනයේ යෙදෙන කෙනෙක් හරියට භාෂා පරිවර්තන කරන කෙනෙක් කවදාවත් එක්කෙනෙක්ට එක්කෙනෙක්ගේ පැත්තක් ගන්නවා හෝ කෙනෙක්ට උදව් කරන්න යනවා හෝ එහෙම කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ඒක නීති විරෝධී ඉතින් මම හැමතිස්සෙම හොඳ භාෂා පරිවර්තනය මම හොඳ කියලා කියන්නේ මම එතනදී කියනවා මේ නිවැරදිව භාෂා පරිවර්තනයේ යෙදෙන මම ගොඩාක් උත්සාහ කරනවා හැම අවස්ථාවකදීම. ඉතින් ওই මත්ද්‍රව්‍ය කියන එකට මට ඊවැනි අවස්ථා කීපයක්ම ලැබිලා තියෙනවා භාෂා පරිවර්තනයේ සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. මේකෙදි ඒ වගේ අය ඇත්තටම මේ ගොඩාක් අවුරුදු දෙකක් විතර වෙබ් එකේ ඉඳලා ඉඳලා කොරියාවට එන්න අවස්ථාව ලැබිලා එනවා. ඉතින් දරු පවුලින් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට දරුවෝ ඉන්නවා ගෙවල් වල. ඉතින් මේ දරුවෝ වෙනුවෙන් මේක ගන්නෙ නේද? මේ ඒගොල්ලන් එකම ඒ ස්ටෙප් එක ඉස්සරහට තියන්නේ ළමයි වෙනුවෙන්. ඉතින් එහෙම වෙලා කොරියාවට එන අය අවාසනාවන්ත විදිහට මත්ද්‍රව්‍ය මේවට අහු වෙලා. ඉතින් මේක නම් අඬනවා ඇත්තටම. අඬලා කියනවා ඒ නිලධාරීන්ට අඬලා කියනවා මම කිසිම මත්ද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම අරක්කු බොන්නේ නැහැ. මම සිගරට් බොන්නේ නැහැ. මම කොහොමද මේකට අහු වුනේ කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ කියන ඉතාමත් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. මට හිතා ගන්න බැහැටි. මට අයිතියක් නැහැ. නමුත් ඔහු ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වුණත් ඔහු වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න මට අයිතියක් නැහැ. මොකද මම එතනදී කරන්නේ භාෂා පරිවර්තන සේවය ලබා දීම පමණයි. ඉතින් ඇත්තටම මේක හොයලා බලද්දි වටෙන්න සමහරු එක එක දේවල් කියනවා. සමහරු කියනවා මේ විදිහට අපේ අයව අපේ අයම අහු කරනවා. කියලා. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට කෑමට එක එකව දාලා දෙනවා. ඊර්ෂ්‍යාවට හොතාලහට එකටම එන ෆ්ලයිට් වලදී බෙහෙත් දෙනවා. හරි එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි කෑමක් දෙනවා. ඔහොම ට්‍රේනින් සෙන්ටර් එකේදී මොනවා හරි දේවල් දෙනවා. ඒ වගේ. ඉතින් මේකෙදී අපි තමන් පරිස්සම් වෙන්න තමන් දැනගන්න ඕනේ. ඊරිස් ඇත්තම කෙනෙක් <laughs> ඊර්ෂ්‍යාව කියන එක මම දන්නේ මිනිස්සු ඇයි ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ තවත් කෙනෙක්ට කියන එක. ඒ කියන්නේ මට කියන්න අයිතියක් නැහැ. මොකද මම ඒ ගැන දැනුවත් නැහැ. ඉතින් එහෙම කරලා තමන්ගේම රටේ කෙනෙක්ට අවස්ථාව නැති කරන එක ඉතාමත් මොකද්ද නින්දිත තත්වයක් මම දකින විදිහට මොකද තවත් කෙනෙක් ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගෙනනේ කොරියාවට අඩිය තියන්නේ නේද ඒ වගේ කෙනෙක් එහෙම කරනවා නම් ලංකාවේ අය ඔය පොඩි බැඳගෙන ලංකාවේ ඉඳලා මෙහෙට එන්න බලාගෙන ඉන්න අය එහෙම කරන්න එපා මොකද මේ ඕගොල්ලෝ පොර කාගෙන ලං කොරියාවට එනවනේ පොර කාගෙන එනවා තවත් කෙනෙක්ගේ අවස්ථාව නැති කරන්න එපා ඒ විදිහට ඒක හැරි කැත වැඩක් කියලා මම හිතනවා මොකද මේ පව් ඒ මිනිස්සු පව් ගොඩක්. හැබැයි ඇත්තටම මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න අය ඉන්නවා නම් කියන්නේ ඒක අනිත් අයටත් harmful. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන එක කොරියාවටත් හොඳ නැහැ. මත්ද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහි වෙච්ච පුද්ගලෙ කොරියාවට ඇවිල්ලා කොරියාවෙත් එහෙම දේවල් මේවා කරන එක එච්චරම හොඳ නැහැ කොරියාවට. ඉතින් ඒ නිසා එවැනි පුද්ගලයෝ ඉන්නවා නම් නොයන එක හොඳයි කොරියාවට. එක්කෝ එවැනි පුද්ගලයෝ මේ කොරියාවට එන්න එපා. <laughs> එන්න බලන් ඔයගලන්ගේ පුරුදු නවත්තලා එන එක තමයි 100ක් මම හිතන්නේ හොඳ කියලා මම හිතන්නේ. ඒ ගැන තව මද්රවේග මේ මාත්‍රාවට දාන්න හිතේ මට ලැබිච්ච මේ පොරකට මුතුන්දා ගිය මාසේ අපි යාළුවෙක්ගෙන් පස්සේ මේ එයා විශ්වාස කරනවා එයාගේ මොකද එයා ඇවිල්ලා කාමරේ පළවෙනි මෙඩිකල් එකේදී මේ සම්බන්ධයෙන් අනිත් අය කතා කරලා ඇති මේකට ඒ කියන්නේ අපි වගේ කතා කරනවා අනිත් අයත් මේ ඒ කියන්නේ ප්‍රධානයි ඉන්නවා සම්ප්‍රදානයි කියන්නේ පරණයි ඒගොල්ලන්ට මේ ඊට සම්බන්ධයෙන් දන්න අයටත් කතා කරලා ඇති මම මේ කියන එක. එයා මේ මාසයක් පළවෙනි මෙඩිකල් එකේ ආගේ මේ මේවා මොකද මේ මද්ද්‍රව්‍ය තියෙනවා කියලා හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එකේදී ආගේ ඇවිල්ලා මාසෙකට පස්සේ ගත්ත එකේදී දෙකකට පස්සේ ගත්ත එකේදී එයාගේ මේකේ මේ එහෙම මද්ද්‍රව්‍ය අඩංගුයි කියලා ලේවල මේ පරීක්ෂණයට අහු වෙලා තිබුණා. මෙයා හදාගෙන මට ඉතින් එයා නොකියලා කියන්නේ දන්නේ නැති නිසා කාමරේ වුණ ඒවා කෑවා එහෙම කියලා ඒ එක කතාවක් කියනවා ඒක අස්සේ මම දන්නේ නැහැ ඇත්ත නැත්ත මොකද්ද කියලා ඒ කොහොමද උනේ කියලා හිතා ගන්න බෑ පළවෙනි එකේ නෑ දෙවෙනි එකේ තියෙනවා කියන්නේ මම මේ බලන් සමහර වෙලාවට ලංකාවට ගියද දැන් ඊට පස්සේ මට කතා කරේ නෑ යා මේ අර ප්‍රධානම කාරණා කීපයක් කියන්න කෙටියෙන් මේ එකක් ලංකාවෙන් දැනට ඉන්න ඉන්න අය බලන් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ගෲප් වල දැනුවත් කරලා තියන්න කිසිම බෙහෙතක් ගද්දී ඒ බෙහෙතේ මොනහරි මද්‍රවය කඩන්ගුතු නැද්ද කියලා දොස්තරගෙන් අහගන්න පළවෙනි එක. ඒක මතකම තියාගන්න මොනම ලෙඩක් හැදුනත් එම්බිරිසා හරි මොන හරි වෛරස් වලට දෙන බෙහෙතක් හරි ඔයාලා දැන් නැතුව බෙහෙත් ගන්න නැහැ. එතකොට ඒක මම දෙවෙනියට කියන දැන් නැතුව ගන්න තැන. පළවෙනියටම මේ ඒ බෙහෙත ගද්දී ඔයාලා කොරියාවට එන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් හරි වෙන රටකට යන්න හරි බලාපොරොත්තුවක් තියෙන රටවලත් මම දැන් මෙඩිකල් ලෙවල් කරනවා කියලා. මෙහෙදි කරන නිසා මොකද තායිලන්තේ ගංගා නීති ගත කරයි කියලා මම දැක ඉත් වෙලා දැනගත්තා කඩවලුත් දාලා ඉතින් ඒ රටවල් නම් බලන්න නැතුව ඇති මේකට එනකොට අනිවාර්යෙන් තාම බලලා වෙයි ඒ තාම නීතිගත කරේ නැහැ ඩිස්නා කරයි දන්නේ නැහැ කරන්නේ නැති වීමට දැන් ගොඩක් කරාට දැන් ඔය මේ ගොඩාක් නීති විරෝධී මේ අයව අල්ලන්න ගන්න හේතුව මද්රව්‍ය මද්‍රව්‍යම තමයි උත්තරේ ඒකට ඒ කියන්නේ මෙහෙන් යවන්න ඕනි කියන එක නෙමෙයි අර මද්රව්‍ය උඩට එනකොට කෝස් කරනවා මෙහි ජනතාව මේ පොලිසි මොකද්ද බලා කරන්න කියලා තොර අර නීති විරෝධී ඔක්කොම නිකන් ඉන්න අය කොහොම අල්ලලා යනවා. ඇත්තටම ඉන්න අය හංගෙනවා. අනිත් අය අල්ලලා යනවා ඉතින්. ඒකින්ද ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව උනේ යවා ඔය අල්ලන්න ගත්ත එකෙත් ගොඩක් අයගෙන් මම අහුවාම කිව්වේ මේ ගොඩක්ම ඩ්‍රග්ස් තමයි ප්‍රශ්නේ කියලා මේකට. ඉතින් අර කියන්නේ හිටියේ ලංකාවේ ඒ ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් අහන්න මේ බෙහෙත් වල එහෙම දේවල් අන්තර්ගතද කියලා. ඒගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ බෙහෙත ලියද්දිම දන්නා මේ බෙහෙතේ මොනවද අන්තර්ගතය කියලා. කිමිකල් මොකද්ද අන්තර්ගතය. ඊට ඊට පස්සේ ආයුර්වේද බෙහෙත් ගන්න අය ලංකාවේ ආයුර්වේදයෙන් බෙහෙත් ගන්න යන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ආයුර්වේදයේ සමහරක් ඒවට ඒවා තියෙනවා. ඒ ආයුර්වේද වෙද මහත්තයෙන් නොගෙන ඉන්නවා නම් හොඳයි. මොකද ඒ ආයුර්වේද වෙද මහතුරු ගොඩක්ම ලයිසන් අය නෙමෙයි. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ එකට බැඳලා ඉන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට වගකීමේ මොකද්ද මේකේ අන්තර්ගතය කියලා කියන්නේ. සමහර නොකිය ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට බරපතලක් තත්ත්වයක් නැහැ. ඒකේ මොනවද තිබ්බත් ඔයාලට ලෙඩේ හොඳ වෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නකුත් නැහැ ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් වාඩේ ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. ඒකින්ද ඔයා ඒගොල්ලන් ආයුර්වේදයෙන් බෙහෙත් ගද්දී අහන්න පුළුවන් නැත්නම් නොගෙන ඉන්න එකත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ ගාන මේවා කරන බෙහෙත් නෙමෙයි බොන බෙහෙත්. අරිෂ්ඨ වර්ග එතකොට ගුලි ඒවා අන්තර්ගතයේ තියෙන්න පුළුවන් ඒවා ඔන්න ඔය දෙක මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් ওই කරුණු දෙක ඇතුළේ ඒක යනවා තව කාරණාවක් තමයි ලංකාවේ මම දන්නේ ගංජා දාලා කෑම වෙනවා කියන කතාවක් තියෙනවා කැලවල් වල දැන් කෑම් ගහනවලු තියෙන ලංකාවේ අපි ඉස්සරින් දොරට නැහැ මේ ඕනේ නැහැ ඔල්ලෝ ගිහලා එකට කෑම් ගහද්දී කවුරු හරි ඒකට මේක දාලා උයනවා කියලා කතාවක් තියෙනවා මාස වෙන්න හරි ඒකට මේ වෙන්න හරි මම ඒක හොයලා බලුවා මේකක් තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්නේ පළවෙනි එක. ඒකත් පරිසම් වෙන්න ගෙදර උගෙන කෑම එකක් අරගෙන ගෙනියව නොකා ඉන්නවනම් හොඳයි කොරියාවේ ඉඳලා ඉන්න ඕන. මොකද දැනට සෑහෙන්න මේ මම දන්න විදිහට කතා කරපු කේස් තිබ්බා මේ මද්රව්‍ය නිසා යන්න වෙච්ච එක. ඉතින් නෑ නෑ නෑ නෑ කියනවා එම්බසියට දානවා එම්බසියෙන් කියනවා මෙහෙමයි කියලා මෙයාලා කියනවාමයි කියලා. ගොල්ලෝ කියනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් වුණොත් බේර ගන්න බැරි නම් ගියා තමයි. බේරගත්ත ඒවා තිබ්බා බැරි ගියේවත් තිබ්බා. ඒ නිසා එහෙම තත්ත්වවලට මුහුණ දෙන්න ඕනේ නැහැ. Taman මෙහෙට ඇවිල්ලා ඉන්නේ සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනින්දනේ. අනාගතේ හදාගන්න ඕනි කියලා බලාපොරොත්තු වල අර දේවල් මලක්ව ගත්තා නම් හොඳයි කියලා අපිට හිතෙනවා. ඊළඟ තුන්වෙනි කාරණාව තමයි අර දෙවෙනි කරා මම කිව්ව කැමරකට හරි මොනවා හරි දානවාද කියලා බලලා එක්කෝ නොකා ඉන්න එක්කෝ ඒවට මුහුණ දෙන්න යන්න එපා. ඊළඟට තමන් මම දන්නේ ලංකාවේ මෙඩිකල් ටෙස්ට් එකේ ඕක අහු වෙනවද කියලා. ඒක බලන්න. ඒ එහෙම මෙඩිකල් ටෙස්ට් එකක් නැත්නම් අපි යෝජනා කරනවා මේ එහෙම ඒ තත්ත්වයන් වල ඉන්න කට්ටියට එහෙම මෙඩිකල් ටෙස්ට් එකක් කරන්න එවන්න කලින් කියලා. මොකද තියෙන දෙයකට හරි දෙයක් මේවා කරලා ඉවර මෙහෙට ඇවිල්ලා නිකන් අනාථ වෙලා හේ ගෙදර යනවා. ෆ්ලයිට් වලට ටිකට් වලට සල්ලි දීලා ඉවරයි. ලෝන් අරන් ඉවරයි. මෙහෙට ඇවිල්ලා ඔක්කොම බලාපොරොත්තු කොට ගාගෙන ඉන්නකොට එකපාරටම ලඩබඩාම් ගන්න. ඇයි අරක අහුවෙච්ච ගම ගෙදර යන්න වෙනවා. කොහොමත් අල්ලනවා. එක්ක පැනලා යනවා. පැනලා යන්නත් බෑ මන් දන්න තරමින් මේ අල්ලනවා කොහොමද. ඒ වගේ අයව වැඩිපුර නිකන් නැහැ වගේ නෙමෙයිනේ. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි මන්දවලට සම්බන්ධයි කියලා දන් හින්දා අල්ලනවා. ඒක ඊළඟ එක. අනිත් මේ අන්තිම එක තමයි මෙහෙට ආවට පස්සේ. මෙහෙට ආවට පස්සේ මම මේක කියන්න හොඳද මන්ද නැද්ද දන්නේ නැහැ. තායිලන්ඩ් අයගේ හරි පිට රටවල වඩම තායිලන්ඩ් අයගේ දැන් මංගල නිර්ගත කරලා තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් තියෙයි තායිලන්ඩ් අය මෙහෙට එන එක. ඒගොල්ලෝ දැන් ඒක බීලා ඉන්නේ එතකොට. ඒක නිසා මේ තායිලන්ඩ් අයගේ කෑම හෝ ඒ වගේ හරි විදේශිකයන්ගේ කෑම. ඊළඟට අපේ රටට ඉතින් අපි ගංජා දාගන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මාද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවද නැද්ද? ඊළඟට ෆයිට් වලදී දෙන බෙහෙත් යාර. ඔළුව කැක්කම හිතීචාවෙන් මේ බෙහෙතක් නොබී ඉන්න පුළුවන් නම් ඉන්න. නැත්තම් ඒ ෆයිට් එක ඉග්නයිට් කියලා බෙහෙතක් කියලා ගන්න. ඒ වගේ දේවල් නැති එකක් ඒගොල්ලන් රෙකමන්ඩ් කරයි සමහර වෙලාවට. ඒක එකක් මෙහෙට ඇවිල්ලා කවුරුවත් දෙන බෙහෙතක් බොන්න එපා. මේ මෙඩිකල් එක හදාගන්න කලින් බෙහෙත් ගන්න බෑනේ. ඔයගොල්ලෝ මෙඩිකල් එක හදාගන්න බෙහෙත් ගන්න පුළුවන් ගාන වැඩි හින්දා ගන්න නෑනේ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ හදා කාඩ් එක හදන ගමන් හරි මෙඩිකල් මේක හදන ගමන් හරි ඉඳලා ගන්න ඒතකම් ගන්න බෙහෙතකුත් මේ මෙහෙදි දෙන්නේ නෑ මේ බෙහෙත්. මෙහෙදි දෙන්නේ නෑ. මේවා ගොඩක්ම ලංකාවේ හරි ඉන්දියාවේ හරි පාකිස්තානයේ හරි හදපු බෙහෙත්. ගොඩක්. මේකට එහෙම බෙහෙත් හදන්න නෑනේ මේකට එහෙම බෙහෙත් හදලා බොනේ හැමෝම මේ එතකොට අහු වෙනවනේ එහෙනම් මෙහෙදි ගන්න බෙහෙතක් ගැන ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ පාවසියේ ඔගොල්ලෝ පුළුවන් නම් පාවසියට ගිහලා බෙහෙතක් කරන් බොන්න දැනට ඒ කියන්නේ අවිල්ලා අර කාඩ් එක හදාගෙන මෙඩිකල් එක හදාගෙන මෙඩිකල් මේ හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් එක හදා ගන්න කලින් මෙහෙ බෙහෙතක් බොන්න අහලා. ඒක හොඳයි. මෙහෙදි දෙනාගේ බෙහෙත් බොන්නත් එපා. මොකද ඒගොල්ලෝ තරගෙන ලංකාවෙන් දීපු බෙහෙත්. ඒගොල්ලෝ දන්නේ ඒකේ අන්තර්ගතය මොකද්ද කියලා. කෙමිකල් මේ සංයුතිය මොකද්ද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මොනවද මේකට මේකේ මික්ස් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක වැඩිපුරම කතා කරන්න හිටියේ එක කෝල්ලක් නෙමෙයි දෙක තුනක්ම ලැබිච්ච නිසා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ මේව සමහරවිට ඔයගොල්ලන්ගේ අය ළඟායන යන යාළුවෝ නම් දන්නවා. නැත්තම් ගොඩක් අය මේක දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම දැක්ක ගොඩක් අපි පරණ අය මේ දැනුවත් කළා තිබ්බ මෙහි. ඔය මේ ඒ Facebook එකේ මෙහෙම ඒවා කරන්න එපා කියලා මම දැක්කලා YouTube පැත්තට හදලා තිබ්බා. හොඳයි ඒවත් බලලා මේ අර මේ ප්‍රණිවිඩය හැමතිස්සෙම යවන්න නැත්තම් අපිට වෙනවා ඉස්සරහට ඒකයි මේ ප්‍රණිවිඩය දෙන්න හිතුවේ මේකෙන් අනිවාර්යයෙන්. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි අනුමත කිරීමක් තමයි කරන්නේ මේ සමහරක් වෙලාවට මේ අපේ ළමයින් සමහරක් වෙලාවට මේ අදහස් දෙනවා ඇයි වෙන කෙනෙක්ගේ මුත්‍ර සාම්පල් එකක් දෙන්නේ නැත්තේ එහෙම කියලා. ඒ මනුස්සයත් අවන් තියනවාද අපි නැහැ ඒක ඒක හරි මෝඩ මෝඩ තර්කයක් මෝඩ අදහසක්. මම පොඩි දෙයක් කියන එකට අපි වැඩ කරේ ඉස්සෙල්ලා කම්පැනි එක. එතකොට ඉස්සර අපි ඔය වැඩේ කරා. ඉස්සර ඇස් පේන්නේ නැති අය හිටියා ඈතින් නම් කියන්න බෑ කන හෙන්නේ නැති හිටියා ලංකාවෙන් කොහොම හරි මෙහෙට පැනගත්තා. නමුත් ඔයලේ මුත්‍රා සාම්පල් දීපුවයත් ඉන්නවා. මම දැනුවත් දන්න ඉන්න දැන් අපිට දුන්නේ අපේ ඉන්නවා ඒ අප්සෙට් අයට අරගොල්ලෝ මුත්‍රා සාම්පල් කියලා දුන්නා. හැබැයි ඒක දැන් කරන්න බෑ. ඒ ගිය දවසට කරාට දැන් ID card එක බලලා එතනදී සාම්පලේ ටෙස්ට් එකට ගන්නේ එයාව ID card එක බලලා. ගොඩක් තැන්වල එහෙම කරන්න බෑ දැන්. දැන් ගොඩක් දේවල් අහුවෙලා ඉවරයි. නෑ එහෙම කරා කියමුකෝ දැන් එහෙම කරා කියමුකෝ. අපි දන්නේ අර මනුස්සයා මොනවා වගේ සමහරකට කියන්න බෑනේ අවාසනාවන්ත විදිහට එයාගේ තියෙන මොකක්hari දෙයකට ඕගලන් අහු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වැඩ කරන්න යන්න එපා. හොඳම දේ තමයි තමන් සුපරීක්ෂාකාරී වෙන එක. තමන්ව මේකට අල්ලගන්න පුළුවන්ද කියලා දැනනවා නම් එවැනි තැනකින් තමන් වැළකෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ මම රට යන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා නම් අපි මත් ද්‍රව්‍ය ගන්න පුද්ගලයෝ ඉන්න පුළුවන් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. මත් එහෙම සමහරක් මිනිස්සු මත් ද්‍රව්‍යට ඇබ්බැහි වෙච්චා ඉන්නවා. ඉතින් ලොකු දේවල් නෙමේ සාමාන්‍ය මත් ද්‍රව්‍ය ගන්න පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ අය තමන් ඇත්තටම රට යන්න ඉන්නවා නම් යම් කිසි කාල සීමාවකදී ඒ වගේ දේවල් වලින් වැළකීලා ඉන්න එක තමයි හොඳම දේ මම කියන්නේ නේද? ඒක තමන් කරන දේ ගැන අවධානය ඉන්න හැමතිස්සෙම මම මොකද්ද කන්නේ මොන්නේ කියලා කාටවත් දන්නවද ජරාව කන්නේ නැහැ නේ කවුරුත්. පාරෙන් දෙයක් අහුලගෙන කන්නේ නැහැ නේ. ඒකද ඒගොල්ලෝ අවබෝධයෙන් ඉන්න මෙහෙට එන්න කලින්වත්. ආවට පස්සේ නම් ගොඩක් අය දන්න තරම් අවුරුද්ද මාස 6න් 7න් පස්සේ නම් අවුරුද්ද එහෙම ගියේ නැහැ. ආපු අලුත තමයි ඔක්කොම ලහුනේ. දැනුවත්. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ එහෙම සැලකිලිමත් වෙන්න වෙන අය මුත්‍ර සම්පල් දෙන්නවා තව කෙනෙක් බේර ගන්නවා අපිව කියලා අපි කමක් නැහැ කිසි no problem අපිව බේර ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි ඔකට උත්තරේ කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න විශේෂයෙන්ම ලංකාවෙන් කොරියාවට එන්න බලාගෙන ඉන්න සහෝදරියනි කියන පණිවිඩයක් අපි මයංගල කැපේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි ඊළඟට කතා කරන්නට හිටිය කාරණාව තමයි මේ විශේෂයෙන් අර ඒජන්සි ඒක පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමු දැන් කමෙන්ට්ස් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මේ ලංකාවෙන් එන්න ඉන්න අයත් කතා කරා. ඒගොල්ලන් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ කොරියාවේට ලංකාවේ EPS exam එක ලියලා සින්කියු කියලා කියලා අපි කියනවා. සින්කියු කියලා කියන එක නෝලා පළවෙනි වතාවට වෙබ් එකට වැටිලා එන අය. මුල වතාවට කොරියාවට එන අය චින්කියු කියලා හඳුනනවා නිව් නිව් කමර්ස්ලා. ඊළඟට ඊළඟට චේප් කුක්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන් 4යි 10යි ඉවර වුණාට පස්සේ චේප් කුක් චෙදෝ තියෙනවා. චේප් කුක් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සංශිල් කිල්ලෝජා කියන එක සංශිල් කිල්ලෝජා කියන්නේ ඔයගලන් අවුරුදු 4යි මාස 10ක් එකම කම්පැනි වැඩ කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට ඔගලගේ කම්පැනිය සොන්ෂිල්හාගේ ඉගෙන හෙත්තව. ඒ කියන්නේ සොන්ෂිල්හාගේ කියන ඔගල අවංකව හොඳට වැඩ කරනවා කියලා ඔගලම නැවත වතාවක් ඔගලන්ට ගන්න එන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. සොන්ෂිල් විලෝජන නීතිය කියන්නේ දැන් ඒක වෙනස් වෙලා තියෙන 100ට වැඩිය හිටියත් එන්න පුළුවන් කියලා මෑතකදී වෙනස් වුණා. ඉතින් එහෙම ඔගලන්ට චේන්ජ් ගුප් වෙන්න. නැත්නම් ආයි වතාව ආයි පාරක් කොරියාවට එන්න අවස්ථාව කියනවා. ඊළඟ එක තමයි මේ S topic කියන වර්ගය. S topic කියලා කියන්නේ ස්පෙෂල් topic කියලා ඒ එක්සෑම් එක ලියලා ඔයගලන්ට නැවත තව කොරියාවට එන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ගොඩක්ම මේ මේක මේ මෑත් එකදීත් වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් හැටියට දෙතුන් දෙනෙක් නෙමෙයි අපිට පස්හය දෙනෙක් විතර කතා කරන්නේ ඉතින් මේ ගැන ගොඩක් ඉන්නවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. බිලින් නැහැ කියලා දෙනවා අද මේ ගෲප් එකක් මම දන්නේ ඉතින් 100 ගානක් විතර මේ ඔය ප්‍රශ්නේ උඩ. ඔව් ඒගොල්ලෝ කියනවා ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. අපිට කතා කරන අය කියනවා. මේකේ පෙන්නන්නේ මොකක් හරි සිස්ටම් අවුට් එකක් හොයවලු කියලා කිව්වා. ඔව් ඔව් දැන් මේමයි කියන්නේ ඒගොල්ලන්. ඒගොල්ලන් කියන්නේ කොරෝනා වීසා අවුරුදු පහක් අලුත් වුණානේ අවුරුදු පහක් විතර කොරෝනා වීසා අලුත් වුණානේ. 10 ඉඳලා අලුත් වෙච්ච අය තමයි. ඔව්. එතකොට අලුත් වෙච්ච අයට චේප්පු. ඒ කියන්නේ රීඑන්ට්‍රි එන්න ස්ටොපික් ලියන්න රෙජිස්ටර් වෙන්න බෑ. ඊළඟට රීඑන්ට්‍රි එන්නත් රෙජිස්ටර් වෙන්න බෑ කියලා. ඇයි කියලා කියනවා නම් සිස්ටම් එකේ තියෙන්නේ අවුරුදු 5ට වැඩි වෙච්ච අය පීතේසංසා කියලා. පීතේසංසා කියලා කිව්වම මේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් ඒකට අයිති වෙන්නේ නැහැ කියලා. නේද? අයිති වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට එහෙම අයිති වෙන්නේ නැති වුණාම සිස්ටම් එකෙම ඔයගොල්ලන් රිජෙක්ට් වෙනවා. ඒක normal එකක්. මොකද ඔය කොරියාවේ හැම එකක්ම සිස්ටමයිස් කරලා තියෙන නිසා ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට එන්න බැරි වෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා දැන් මම ඒ ගැන කතා කරා මේ අදාළ බුද්ධලේට කතා කළා මම තොරතුරු අලා බැලුවා. මේ HRD එකේ වැඩ කරන අයගෙන් සහ මේ මේ හා සම්බන්ධ සංසම් සේවාව පවත්වන අපේ කොරියානු ජාතිකයන්ගෙන් මම කතා කරලා අහලා බැලුවම ඒ අය කිව්වේ ඔව් එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒකට හේතුව තමයි කම්පියුටර් එකේ සිස්ටම් එක. සිස්ටම් එකෙන් හද දැන් ඕවා ඇත්තටම මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරන ටිකක් කල් යනවා කියලා කිව්වා. මොකද කියලා කියනවා නම් හල්යනවා කියලා කිව්වේ දැන් ඔක මේ මොනවද කෝඩින්ම වෙනස් කරන්න බැරි කෝඩින් සිස්ටම් එකම වෙනස් කරන්න ඕනේ ඔක. එතකොට මේ කෝඩින් සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න පොඩ්ඩක් කාලයක් ගත වෙනවා කියලා. හැබැයි එන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට එන්න පුළුවන්. අර කොරෝනා නිසා වීසා අවුරුදු 4-10ට වඩා වැඩි වෙච්ච අය 5ට වඩා වැඩි වෙච්ච අයට shape look එන්න පුළුවන්. හැබැයි අර සිස්ටම් එකේ මේ ප්‍රශ්න තියෙන නිසා සිස්ටම් එක වෙනස් කරාට පස්සේ විභාගයේ ස්ටොපික් විභාගය ලියන්න පුළුවන්. සංස්කෘතික විද්‍යාවේ නැවත එකක් පුළුවන්. ඒ ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා අල බැලුවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලැබෙන්නේ නැති කියලා මේ දැනුත් මම හිතන මැසේජ් දාලා දෙනවා ඒ හා සම්බන්ධ. කීප දෙනෙක් කතා කරලා අපෙන් එනවා පහුගිය සතියේ කීපේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් දැන් අර සමහරක් අයට මේ ටොපික් ලියලා ඉවර වෙලා ඒගොල්ලෝ වෙබ් එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා කතාවක් තිබ්බා. ඒකත් මම දැන් කිව්වා මේ ඉන්ස්ටාවේ බලන්න කියලා. ඔව් අපි ඒක ගැන සුට්ටක් හොයලා බලමු. ඒක මම අද තමයි දැනගත්තේ. සමහරකගෙන ඉල්ලීමක් විදිහට හරි ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් AI එකතු වෙලා අපිට මේ මොකක් හරි ඩිජිටල් ලා තමන්ගේ ළමින් හරි මොකක් හරි ඒවනවා නම් ඉල්ලීමක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ඒක සමහරක් අය සමහරක් වෙලාවල් කියලාදී ඒක මොකක්ද නැහැ කියලා අපිට දැන් අපි හිතලා බලන්න තමන් විතරක් අපි ඉදිරිපත් කරලා බලන්න ඔව් ඒක මාර්කේ මේ එහෙම එකක් නෑ කියලා අපිට ගොඩක් දේවල් එහෙම කරන්න යන්න එපා කියලා මේ අපිට සමහරක් අය කිව්වා අපි දැන් සම්විධානයේ කියලා වගේ ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් කියලා කරන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නයක් මේ මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්න ඒවා මේක නැත්නම් අපි දැනුවත් කරමු. මේ මේ මැදිහත් වෙන්නේ. අන්තිමේක කාරණාත් අපිට තියෙනවා. ඔව්. තව අපි දැන් ආවැකදී මේ මොකක්ද අර ඒජන්සිය. නිකන් මට අලුත් එකක් මේ මේ ළඟදී හම්බුනේ හොයාගන්න මේ ගොඩක් අය දැනට දැනට කොරියාවේ අපේ පරණ අය ටිකක් දැනුවත් දැනුවත් ඇති සමහරක් වෙලාවට මොකද මේක අලුත්ම නිවුස් එකක්. මේ කොරියාවේ ඒජන්සි ඉමිග්‍රේෂන් ඒජන්සි කියලා එකක් හදන්න යනවා අලුතෙන්. ඒක 2023 අර අපි කිව්වනේ අර වීසා මේ ප්‍රතිපත්ති අලුත් වෙන එක ගැන පොලිසි එක අලුත් වෙනවා. ඒ අලුත් වෙනවත් එක්කම ගොඩාක් මේ මයිග්‍රන්ට් ඒ කියන්නේ ඒ කවුද? ආ මෙහෙට ආව එන්න ඉන්න අයටත් ඉස්සරහට යනවා. මරණයටම සංක්‍රමණික කියන අය. මයිග්‍රේට් කරන අය. ඒගලන්ට වර්කර්ස්ලාත් අයිති වෙන අනි ස්ටුවන්ට ලයි තියෙන ඔක්කොම අයිතිනකට ඒගලන්ට පොලිසි එකක් හදන්න යනවා කියලා හේතු ගොඩා තියෙනකට දෙදස් පනහන වෙනකොට ඒගොලන් කියනවා මේ ජනගහනේ වර්ධන වේගී කොච්චරද කියන එකින් සෑහෙන්න ලොකු ප්‍රමාණයක් කොරියන් ජාතිකයෝ අඩු වෙනවා කියලා. ඒකට ඒගොල්ලෝ ධම්මිනාම පිළියම් හදනවා 2050 වෙනකොට අතර ඒකට ධම්ම පිළියම් හදලා ඒක අවුරුදු 20කට වැඩි තව ධම්මිනා හදනවා ඒගොල්ලෝ 30ක් විතර තියෙනවා 18ක් තියෙනවා. ඒ සෝරි 28ක් තියෙනවා. ඒ 28 කට කලින් අරගොල්ලෝ මේ ප්ලෑන් එක හදන මොකද දැන් මේකලන් එන විදියටම පේනවා මේ දැන් කිසිම විදියකින් මේ ජලගහණය ආපහු වැඩි වෙන්නේ නැහැ. වැඩි කරන්න උත්සාහ කරාට එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා පේනවා ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලෝ දැන් අර අනිත් රටවල් කරපු මේ මේ ක්‍රමයට තමයි යන්නේ. ඒකට අලුත්ම එකක් හදනවා ඒගොල්ලෝ ඔය ආයතන කීපයක් එකතු කරලා දැන් හැම එකම වැඩේ කරන්නේ. ලේබර් මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ලේබර් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කියන්නේ කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ ඉන්නවා ඉමිග්‍රේෂන් එකේ ඉන්නවා ප්‍රතිපත්ති හදන වෙනම ඉන්න කොමුගු එකේ ඉන්න අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ඉන්න එතන ඒ වගේ ආයතන කීපයක් එකතු කරලා එක තැනකට ගෙනල්ලා හදනවා කියලා තමයි මේ දැනට මම දන්න ටික ඒකෙන් තමයි ඊට පස්සේ නීති තනිකරම හදන්නේ ඒකොල්ලෝ වෙන වෙනම හදන්නේ නැහැ දැන් ඉස්සරහට එකතු වෙලා තමයි හදන්න හදන්නේ මේක මිග්‍රාන්ට් පොලිසි ඒජන්සි කියලා හදනවා මයිග්‍රන් පොලිසි ඒජන්සි කියලා එකක්. ඒක තමයි මේ දැනට මේ කියන්නේ අර මං කියපු අය ඔක්කොම එකතු එකතු වෙලා හදන එකට කවුද අපේ මේ පොම්මු ජංගාන් පොම්මු ජංගාන් කියන්නේ මේ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ඉන්න මේ ප්‍රධානියා එයා තමයි මේක හදන්න මුල් වෙලා පළවෙනියට මේ මේක කරනවා කියලා කියන්නේ 2023 දී ඒක මේ අඟහරු වාද තමයි ඒක ඉස්සරහට දාලා තිබුණේ මෙහෙම එකක් කරන්න යනවා කියලා ඒකට ඉන්න අර මං කියපු ටීම් එකම ඉන්නවා ඔෆිෂියල්ස් අට දෙනෙක් එකතු වෙලා ඉමිග්‍රේෂන් සර්විස් එක කමිෂන ඊට පස්සේ මේ ලේබර් කමිෂන් එකේ යා කමිෂන ඒ කට්ටියම එකතු වෙලා මේක හදන්න යන්නේ ගවර්න්මන්ට් ඕගනයිසේෂන් එකක් විදිහට තමයි මේ කියන්නේ මේක විශේෂ දෙයක් අපිට මොකද මෙච්චර කාලයකට හිම් පොලිසි එකක් හැදුවේ නැහැ ලොන් ටර්ම් පොලිසි එකක් මේකලු හදන්න යන්නේ ඒක ඒකට තමයි මං කිව්වේ මේ ඒජන්සියක් හදනවා කියලා අපිටත් මේක අලුත් එකක් මෙහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ මෙච්චර කාලෙට ඒගොල්ලෝ වෙන වෙනම තමයි වැඩ කරේ. මොකද දැන් ඔය ප්‍රශ්නේ ගොඩක් අයට ආවා. ලේබ් එකට ගියාම මේ වීසා එක ගන්න නැතෙන්ට යනවා. එතන ගියාම එහෙම යනවා. මොකම ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබුණානේ. ඒක එක තැනකට කරලා ඒගොල්ලෝ හදන්න හදනවා පොලිසි එක අලුත් කරන්න ලොම් ලොම් ටර්ම් එකක්. දැන් අපි ගිය පාරවල දැක්කා හැම තිස්සෙම නීති මාරු කරනවා. සතියක් දෙකක් යනකොට ආයෙ මාරු කරනවා. මාසයක් යනකොට ආයෙ මාරු කරනවා. සමහරවිට මේකෙදි එහෙම නැති වෙලා දිගටම එක පොලිසි එක ඉඳී කියලා හිතනවා මේ අර හැම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයක් මේක ඇතුළේ ඉන්නවා. එතකොට ෆොරින් අෆයර්ස් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි තියනවානේ ලංකාවේ වගේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. ඒගොල්ලොත් ඉන්නවා මේකේ. අර ගොඩාම මම කිව්වේ තමයි 2.5 මිලියන් වලට රෙසිඩන්ට්ලා මම හිතන්නේ 2019 හිටියේ. ඉස්ටිමේට් කරනවා ඒගොල්ලෝ ඊට වඩා ගන්න ඕනේ කියලා මේ කොරියන් පැන්ඩමික් දැන් කොවිඩ් එකත් එක්ක ගොඩක් අය ගියා. ඒකෙන් තවත් අඩු වෙලා තියෙනවා. කොරියන්ස්ලාත් අඩු වෙලා. මේ කොරියන් අයට සාපේක්ෂව හිටපු කොරියන්ස්ලා ගන්න දැන් අඩුයි ආයේ. ඒක ෆිල් කරලා ඊට පස්සේ ඒකට එහාට යන්න තමයි මේකළු මේක හදන්නේ. දැනට එහෙම තමයි අපි දැනුවත් තව ඉස්සරහ ඉස්සරහට ඒ ගොඩක්. ඒක සම්බන්ධයෙන්. ඒගොල්ලෝ ඒක ඇතුලේ ලොකු පොලිසි එකක් හදනවා කියලා තමයි දැනට කියන්නේ. අර අපි හැමදෙස්සෙම කිව්ව දැන් F2 R කියලා විශේෂකම් F2 R එක නේද? අලුතෙන්ම දැන් හඳුන්වලා දීපු වීසා එක අර කැනඩාවටයි රටවලට සමානයි. හැබැයි ඒක ඩිග්‍රී එක දුන්නේ කොරියාවට. මම හිතන්නේ අර මේ ඔය මුස්ලිම් රටවල් මේ මුස්ලිම් අය අහගෙන ඉන්නවද දන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක. මුස්ලිම් රටවල් ගොඩාක් බලනවා තමන්ගේ ජනගහනය ව්‍යාප්ත කරන අනිත් රටවල්. ඒක කවුරුත් දන්නේ නැත්තම්. ඒ හැම රටේම ඒක වැඩිද? මේ මල්ලන් රටවල් කියලා දන්නවා ඕගොල්ලෝ මේ රටවල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒක ඒක ඇත්තක්. ඒක එහෙම මේකනේ ඉන්නේ. ඒක කොරියාවේ සාමාන්‍යයෙන් අඩුයි තාම. චීන ඉන්දියාව වගේ රටවල් තමයි බේරලා ඉන්නවා කියලා කියන අවසානේ. දැනට ඒක ඒ ඒගොල්ලෝ ඒක කරන්න හදන ඉන්නද බන්ද ඒක දැනගෙන දන්නේ මේ මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට අර ඒගොල්ලෝ එහි රටවල් රජයන් වලින්ම ඒ අදාළ ඩිග්‍රීස් හදනවා මම මේ පොලිසි කීප දෙනෙක් හම්බෙච්ච ලා කිව්වා එහෙම කරනවා දැනට ඒ ආණ්ඩු වලින්ම රජයල් වලින්ම ඩිග්‍රී හදලා දෙනවා දැන් ලංකාවෙම කරන්නේ මේගොල්ලෝ කරනවා එහෙම මේගොල්ලෝ කරලා අර හට්ටිය කොහොම හරි රටවල් වල පළ කරන්න තමයි බලන්නේ ඒ සිස්ටම් එකකින්ද දන්නේ ඩිග්‍රී එක මෙහි ගත්තාකට තමයි තාම F2R එක දෙනවා කියලා කියන්නේ ගොඩක් මේ ඩිග්‍රි ගත්ත අයට මම හිතන්නේ මේ ඔන්න chance එකක් තිබුණා ජොබ් එකක් අරගෙන ඒ පළාතවල පදිංචි වෙලා මේ තමන්ට කොරියාවේ මේ මේ මොකද රිසයිඩ් වෙන්න පුළුවන් පදිංචි වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට ඒ තත්ත්වත් එක්ක තමයි මේ පොලිසි එකත් හදනවා කියලා බලන්නේ ඉස්සරහට දැනට අපි දැනගැනීම එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා ඉස්සරහට අපි මේ වැඩිදුර විස්තර ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන්න ඕගොල්ලෝ හොඳයි ඊළඟට අපි කියන්න කැමති දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා MMC අපි එකද කොරියානු ව්‍යාපාරික ආයතනයක් විදිහට අපි දැනට මේ ලංකාවෙන් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට කොරියාවට එන්න අවස්ථාව සැලසලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම වයස අඩු අයට මොකද අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් නම් ඔයගොල්ලෝ A level පාස් වෙච්ච ගමන් අය නම් අවුරුදු 23ට අඩු වෙන්න ඕනි. ඉතින් දැනට අපිට ඇප්ලිකේෂන් රාශියක් ලැබිලා ඒ අතරින් අපි තෝරාගත් අය ඉන්නවා. තොරගත් අය ඉදිරියේදී මම හිතනවා ඒකලන්ට අවස්ථාව ලැබෙවි කොළඹට එන්නට. ඒ වගේම තමයි අපි මොනවද ග්‍රැජුවේට් කට්ටිය මාස්ටර්ස් මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් වලටත් ඒ වගේම ඇප්ලිකේෂන් එවුවා. ඉතින් ගොඩක් ඇප්ලිකේෂන් එවුවා. ඉතින් ඒවට ඉදිරියේදී අපිත් එක්කලා ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් අපි සලස්සලා දෙනවා කොරියාවට එන්න. ඉතින් ඔය දැන් F2R කියන වීසා එක ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන් අපේ අපේ ආයතනය සමග එකතු වෙලා ඔයගොල්ලන් අර විදිහට ඉගෙන ගන්නවා නම් ඩිග්‍රී එකක් ගන්නවා නම් ඉතින් කොරියාවේ ওই විදිහට මේ පදිංචි වීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා ජන ශූන්‍ය ප්‍රදේශවල. ඔයගලන්ට ඇවිල්ලා ඉතින් රැකියා කටයුතු කරමින් ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ ඩිග්‍රී වලට ඉස්සරහට යනවා. ජොබ් හොයාගන්න ගොඩාක් අය දුක් නැතුව ලංකාවට ගියා ඉතින් අපි දන්නවා. නැත්තම් ගොඩක් අය විසා නැතුව මේ ඉන්න හම්බුණා මේ මොකද ඒගොල්ලෝ එන කෝසස් මෙහි නැහැ. දැන් අපි අපේ ආයතනයේ හරහා හඳුල්ලා දෙනවා මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඒකට කරනවා නේද මේ. ඒ කියන්නේ මේ අර ජොබ් තියෙන ඩිග්‍රීස් වල දෙනවා. එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ. ජොබ් නැතිව තමයි ඔක්කොම ඩිග්‍රී කරලා තියෙන්නේ. Management, business management, architecture, Korean language ඒ තැන් තැන් වලදී ජොබ් තියෙනවා වල දෙන එක හොඳයි. ඉස්සරහට දැන් එන අය ජොබ් තියෙන ඩිග්‍රීස් හොයලාගෙන ඉන්නේ නැත්තම් උන්ට ඉන්නේ අර වගේම මේ අපරාධ අපරාධයක්. ගොඩාක්ම කොරියන් ලැන්ග්වේජ් එක කරන්නත් එපා ඇත්තට තේරුම් මම නැහැ කොරියන් ලැන්ග්වේජ් එක කියලා කොරියාවේදී මොනවද කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ගැන හිතා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔයගලන්ට ඊට වඩා එහෙම හොඳයි ඇමරිකාව රුසියාව චයිනාව වගේ ලොකු රටවල් මෙහෙත් එක බිස්නස් කරනවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක අර බිස්නස් කමියුනිකේට් කරලා දෙන්න අර කට්ටිය ඕනි. ඒ වගේම මේ භාෂා පරිවර්තකවරු ඒ වගේ අයට ගොඩාක් ජොබ්ස් uh, තියෙන එක ගොඩාක් වියට්නාම් මේ වගේ කාරණා uh, පැස්ත හොඳ නිසා uh, ගොඩාක් අවස්ථාවල් තියෙනවා අපිට දැන් ලංකාවට FT එකක්වත් නැහැ අපි දැන් අර ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට් කියන එකක්වත් නැහැ ඒ අනිතරටම තියෙන අයට හොඳයි මේ වගේ කොරියන් භාෂාව මෙහෙම ඉගෙන ගන්න ටික අපේ රටවල් වලට මේ කොරියන් භාෂාව ගන්නවා නම් උගන්වන්න තමයි තියෙන්නේ වෙන මොකුත් නැහැ ඒක එක්ක අපේ රට උගන්වනවා එක්ක ලංකාවට උගන්වනවා නම් කඳුරක් ගහම 100 200 කිසි කෙනෙක් නිසා ඒකත් වැඩක් නැති මේ උගන් ඉගෙන ගන්න අයට වඩා උගන්වන අය වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා අර අමාරු එකක්. ඉතින් ওই වගේ තත්ත්ව තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම දැන් අපි අද කතා කරන්න ආව මාතෘකා සියල්ල මම කියලා කතා කරා කියලා. ඔව් අවසාන වශයෙන් පොඩි කාරණා මතක් කරගන්න දැන් අපේ ලයිව් බලාගෙන ඉන්න අය ඉන්නවා එහෙම. අපි මේ ලයිව් දාගන්න අපි මොනවද දන්නේ කියලා හිතන ඉන්න අය තියෙනවා. හැබැයි මේ නෑ දැන් අඩුයි. ඔය මුල් දවස්වල හිතන්නේ මට මේ එහෙම ආරංචියක් හම්බුණා මේ මේගොල්ලෝ මේ මේවා දාන්නේ මොකද්ද කියලා කිව්වා කියලා. ඉතින් අර දාන අය බලන අය බලාගත්ත දේ. තොරතුරු ගන්න ඕනේ ගන්න තියෙන හැම මේ තොරතුරු හැමෝම දන්නේ නැහැ. හැමෝම දන්නේ ඒවත් කියලා හැමෝම දන්නේ තියෙනවා කියලා. ඒ අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් ඇත්තෙත් නැහැ. අපි දාලා ඕල් බලන්න බලන්න බැරව වහලා ගිය එක. ලොකුත් නැහැ. මේ ඔයගලන්ට ගන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා නම් අපි ගන්න. අපි දෙනවා මේ අපි දෙන්නේ. වියදමකින් තොරව නේ ඔයගලන්ට නේද? අනිත් එක අපි වචනයක් කතා කරන කිනුත් ගොඩාක් අය ගොඩාක් දේවල් කරගත්තා ඉන්නවා. එහෙම අය ඔයාලට හම්බෙලත් ඇති එක වචනයක් ඉන්න. අපෙන් කතා කරපු. ඒ කියන්නේ කෝල් එකට ආන්සර් කරලා කියපු එක වචනෙනු ගොඩ ගිය අය ඉන්නවා. කතා කරලා ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ ඕගොල්ලන්ගේ වචනේ හින්දා අපි මෙතන ඉන්නවා. එහෙම අතරම කියපයි ඉන්න. දැනටත් ඉන්නවා. දැනට සමහර අය පෞද්ගලිකව ගෙන්නලා කම්පැනි වලට දාලා වීසා හදලා දෙන්න උත්සාහ කරලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කරන්න ඇවිත් අය. එහෙම අපි කරනවා. ඒකින්ද අපි මනුස්සයන්ට සේවය අපි කරනවා කියලා කියන්නේ අනබෙර ගහන්නේ Facebook එකේ දාන්න අර ඩිවිස් එකේ හොය ඇත්තට ෆොටෝ එකක් දාලා එහෙම කරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක නිසා අර ගොඩක් කියන්නේ නැති දේවල් අපි කිව්වේ නෑ. ඉතර කාලයක් කියන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට කියන්න බලාපොරොත්තුකුත් නෑ. කරන්නේ නෑ කියලා කිව්වට කරන අය දන්නවා කරනවද නැද්ද කියලා. ඒක නිසා අර අපි සේවයක් කරනවා ලොකු මිනිස්සුන්ට ඒක අපි කියාගෙන අලබෙර ගහන්නේ නෑ. Facebook වල දාන්නේ අරයට සේවය කරා, මෙයාට සේවය කරා, එයාට මේක කියලා දුන්නා. එයාට මේක කියලා දුන්න එහෙම කියන්නේ නැහැ. ගොඩාක් ලංකාවට යන අය අපි කතා කරලා නවත්තලා දිනවා. අද ඒගොල්ලෝ අද අපිට පින් දෙනවා. ඔයාලා අපි කිව්වින් අපි කිව්වින්ද ඔයගොල්ලෝ කියපින්ද ලංකාවට ගියේ නැත්තේ කියලා. සමහරක් අයට කාඩ් එක බාර නොදී යන්න කියලා බල කරලා බැනලා කියවලා තියෙනවා. ඒ කාඩ් එක දීපු නැති අය මේ බලන් ඉන්න ඇති කාඩ් එක නොදී ගිහිල්ලා අනේ ආපහු අරගෙන කොළයාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කාඩ් එක දීපු නැති හින්දා. එතන යනකොට කාඩ් එක දෙන්න හිටපු අය. අවුරුද්දක් දෙකක් වීසා දීපු අය සමහරක් අය. ඒක නිසා අර මිනිස්සුන්ට දෙයක් අපි කරනකොට මේ ඒක දන්නේ නැති අය කරනවායි කියලා ඒකට මොකද කියන්නේ මොකද ඒගොල්ලන්ට එහෙම කරන්න බෑ කරන්න බෑ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට කෝල් කරලා අහන්නේ මම මේක අහන්නේ පරණ කෙනෙක්ට කාටද මෙහි හරි කිමේ හරි ඌසානි තේගු හරි අන්සාන් හරි සෝල් හරි ඒ ඉන්නවා ඒ සමහර මේ ඒ පැති වලට දෙයක් කියන්න පුළුවන් කට්ටිය. ඉතින් ඒ අයට චෝදනා කරලා වැඩක් නැහැ මේ ඌ කවුද අරු කවුද කියලා. ඒගොල්ලන්ගෙන් ඒ සේවය වෙනවා. ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ඒක. ඒ නිසා දන්නේ නැති අය ඒගොල්ලන්ට ඒක කරන්න බෑනේ. ඒ කියන අය මම දන්නවා ඒගොල්ලන්ට ඒක කරන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලන්ට කෝල් ඉන්නේ නැහැ ඒවට සම්බන්ධයෙන්. මේ මේක මේක ප්‍රශ්නේ අහන්න මේ ඔයා අයියේ මේ මේක දන්නවද එහෙම අහන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන් මේ. අපි පොඩ්ඩක් හරි මිනිස්සුන්ට එළියට ඇවිල්ලා කතා කරන නිසා ඒගොල්ලෝ අපිට කතා කරනවා. ඒක අපිට නවත්තන්න බෑනේ. ඒගොල්ලෝනේ අපිට කතා අපි ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා කියලා දෙන්නේ නැහැ කාටවත්. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒ ගැන දැනුවත් කරන්න ඕනේ මේ මිස්ටර් මං කිය කිය ඒ කතාව මේ මෙහි ගොඩක් සේවය කරන එහෙම ගොඩක් අය ඉන්නවා. අපි විතරක් නෙමෙයි අපි කියලා කියන්නේ මම තරමින් ඉන්න හිමයි කෝල් වෙනවා ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් උදව් කරනවා වචනකින් මිනිස්සුන්ට ඒගොල්ලන්ගෙන් උදව්වක් තියෙනවා ඔයාලට ඒක කරන්න බෑ ඒ කියන අය මම දන්නවා ඒ කියන අය සමහරක් අය එයාලට ඒක කරන්න ඒගොල්ලෝ වැඩට එනවා ගෙදර යනවා ඒගොල්ලන්ට අර යාළුවන්ට කොට උදව් කරන්න පුළුවන් මේ කොරියාවේ හැමතැනම ඉන්න උදව් කරන්න බෑ මේ වගේ ලයිව් එකක් නේ ඒකින්ද ලයිව් දෙන්න දීලා යමක් දැනුවත් කර මිනිස්සුන්ට නිකන් අවකැපට කතා කියලා නිකන් මේ අර නිකන් හැල්ලුවට ලක් කරලා එහෙම නිකන් 2.50 මිනිස්සු ඉන්න ඉපායි. නේද එහෙම ඒ කියන්නේ කැමති එහෙම කියන්න හිටියා මොකද ගියපාර ලයිව් එකේ ඒ වගේ එකක් කියලා කෙනෙක් මට ආරංචියක් ආවා ඒ වගේ මම කල්පනා කරේ තේරු මේ දැන් මේ මනුස්සයාට ඒක මොක කරන්න පුළුවන්ද අපි කරන දේ කියලා එහෙම කරන්න බෑ ඔව් මොකද දැන් අද මමත් මෙතන ආයතනයක් රෙජිස්ටර් මම ලියාපදිංචි කරපු ආයතනයක් මට තියෙන්නේ මම මෙතනදී ට්‍රාන්ස්ලේෂන් කරන්න ඒ වගේම උගන්වන්න කොරියන් සහ යුහක් සෙන් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ යුහක් වොන් කියලා කියනවා. යුහපොන් ඒ කියන්නේ කොරියාවට ශිෂ්‍යයාවන් ගෙන්නන විදිහට මේ ආයතන රෙජිස්ටර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මේ කරන හැම දෙයක්ම මට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට වීසා අපිට පුළුවන් මට්ටමින් අපි වීසා කන්සල්ටන්ට් කරනවා. එතනින් එහාට ගියාම අමාරු දේවල් කරන්න අපිත් එක්කලා ඉමිග්‍රේෂන් ලෝයර් කෙනෙකුත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ එතුමාවත් අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම කොරියන් ලැන්ග්වේජ් එක උගන්වන එකේදී මට කරන්න බැරි මට්ටමේදී දේවල් වෙන කෙනෙක්ව සම්බන්ධ කරගෙන මම කරන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගැන අපි කරන අපේ ආයතනය කරන දේවල් ගැන ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඩිරෙක්ට්ලි අපිත් එක්කලා කතා කරන්න. මේ ලින්ක් ළඟ කියවන්න යන්න. ආයතනින් කරනවට වඩා පස්සේ තියෙන දැන් සල්ලි වලට කරනා ඉන්නවනේ. ඒ වලට වඩා අපි සේවයක් කරනවා. ඒක අපි නොවේ දන්නවා. ඒ කියන්නේ සල්ලි වලට කරන අය ඉන්නවා, සේවය කරන අයත් ඉන්නවා. දෙකම කරන අයත් ඉන්නවා. ඒක ගැටලුවක් නෑ. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්නේ සල්ලි වලට නෙමෙයි සමහරවිට. මං කිව්වේ අර වීසා එක නොදී ලංකාවට යන්න එපා කියලා බැනලා 17ක් පාරක් විතර කෝල් කරලා ඉවරලා නොයා හිටපු අය ආපහු වෙනවා කියන කාටවත් කරන්න බෑනේ ඒක ලේසි. ඒ අපේ වචන වල අහලා ඔයගොල්ලෝ කියන එක පොඩ්ඩක් හොඳයි දැනුවත් මේක හොඳයි අපි එහෙම කියලා ඒ තීරණය ගන්න ඒ වගේ පෞරුෂයක් තියෙන කෙනෙක් කතා කරන්න ඕනේ. ඔය ඉතින් මේ ඇත්තටම මේ අසුරෙත් ඇය මං සම්බන්ධ කරගත්තයි කියලා කියනවා නම් මොකද මට මට වඩා එයාට කෝල්ස් එනවා බල මටත් කෝල්ස් එනවා ඇත්ත කියන්න ඕනේ මොකද බ්ලේඩ් පටන් මේ මේ සෞන්දර්යයෙන් පටන් ගත්තාම දිගට මේ හොස්පිටල් වල ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා. ඇත්තටම මං නොමිලේ කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම හොස්පිටල් ට්‍රාන්ස්ලේෂන්. ඒ වගේම කම්පැනි වලට කතා කරලා ෆෝන් එකෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් මම ගොඩක්ම නොමිලේ. ඉතින් ඔය උපදේශ ඥාන සහ මිනිස්සුගේ සහ මානසික ගැටලු වලට මේ කතා කරන වෙලාවල් තියෙන සමහරට වැඩි හිටියෙක්, කොරියාවේ පරණ කෙනෙක්, ඔය වගේ දේවල් නිසා ඉතින් අපිට කතා කරන ළමයි ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ කියන්නේ මේ ඇත්තටම ලිංග ළඟ කතා කරන්න යන්න එපා ලිද ළඟ සංගම් දාන්න එපා මේ පිරිමි ළමයි විදිහට මේ කතා කරන දෙයක් තියෙනවා නම් කෙලින් ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක කතා කරන්න විසඳ ගන්න මේ නිදලගේ සංගමයට වඩා හොඳයි මම හිතනවා මේ දෙලින් කතා කරන එක නේ. ඕන දෙයක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. එහෙම එහෙම කරන්න. හොඳයි. එහෙමනම් මම අර කිව්වා වගේ අපි පටන් ගන්නෙත් මේ වැඩසටහන කිව්වා මේ අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා කියලා මේ E7 වලට යන්න තමන්ගේ ගමන යන්න උත්සාහ කරන අපේ මල්ලි කෙනෙක් සම්බන්ධ කරගන්නවා කියලා. ඉතින් අපේ කිම බලන්න. යාළුවාගේ සම්බන්ධ යාවත් අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ ඕගලන්ට මොටිවේෂන් එකක් දෙන්න නිසා මේ අපිට වීසා දෙන්න කරන්න අපිට මේ කන්සල්ටන් කරන්න අරගන්න සල්ලි වලට නෙවෙයි ඈ. ඒක මෝඩ මෝඩ විදිහට හිතන්න එපා හැමදේම. හැමදේම සල්ලි නෙවෙයි කියලා අපි හැමදෙස්සෙම කියනවා. ටිකක්. තව පොඩි දෙයක් කියන්න මේක හොයාගන්න ගන්න මේ ඊසෙන් එකක් දැන් මට කතා කරපු එක්කනේ. එයා ඇහුවා මේ ලේ දන් දෙන එක ගැන ඉක්මනට වීසා එක ගන්න ලකුණු ගන්න පුළුවන් ලේ දන් දීලා කියලා. මම පොඩ්ඩක් ඒ ගැන කියන්නම්. ගොඩක් අය දන්න එකක් ඒ වුණාට දන්නේ නැති එකක් සමහර අය. ලේ දන් දුන්නාම එකපාරකට හම්බ වෙන්නේ මම හරිනම් දන්නේ කමෙන්ට් කරන්න වැරදි අය ඉන්නවා නම් මම දාපු අය ඉන්නවා මේ ලේ දන් දෙන්න කියපු අය ඒ මේගොල්ලෝ ලේ දන් දෙන්නේ ලකුණු වලට ඉතින් මට කරන්න දෙන්නේ නැහැ ඒක ලේ දන් දෙන්නේ අපි නම් සාමාන්‍ය ලංකාවේ ඉතින් අපි ඉන්වෙස්ට් කරගන්න ලේ දන් ලේ දන් දෙන්නේ කාට ලේ පිටක් දන් දෙන්නේ එකට හැබැයි සමහරක් අය ලේ දන් දීපු අය හිටියා වීසා එක හදන්න ඕනේ වුණාම මේක ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන් වුණා ඒකට ඒකලන්ට මේක පිනක් විදිහට මේ වෙලාවට ආවා හැබැයි සමහරක් අය ඉන්නවා ලේ දන් දෙනවා වීසාට හදා ගන්න ඕනි ලකුණු ටිකක් හදා ගන්න. ලකුණු දෙකක් තුනක්ද මන් තුනක්. නැත්නම් කොහෙද දෙනවා ඔකට මම මතක විදියට. මේ ඒක දෙන්නේ ඇහුව කොහොමද එහෙම කරගන්න පුළුවන් ඉක්මනට කියලා මාසෙ දෙකක් එහෙම මාසෙ දෙකක් තුල කරන්න බෑ. දැනුවත්. මොකද එකපාරක් ලේ දන් දුන්නහම දෙන්නේ පැය හතරයි. ඔයාලා දන්න විදියට ඒක පැය 200ක් කවර් කරන්න ඕන අවුරුද්දක් ඇතුළතනේ. එතකොට මාස දෙකක් ඇතුළත පැය 200ක් කවර් කරාට ඒ ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබිච්ච කෙනෙකුත් හිටියා මේ මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා එයා කමෙන්ට් කරේ දන්නේ එයා වීසා එක වැදුනේ නැතුණා මම හෝ ඇයි ඇයි එහෙම වීසා එක නැවත වැදුන්නේ නැත්තේ මට කියලා මේ එතකොට මං ගියා නෑ වීසා එක වැදින්න නැති කවද ඇහුවා ඇහුවා අහලා අහලා බැලුවාම එයාගේ අවසානය යාලා පැය 200 හදලා තිබ්බා හැබැයි ඒකට අවුරුද්දක් කම්ප්ලීට් වෙලා තිබ්බේ නෑ මාස 10ක් වගේ කම්ප්ලීට් වෙලා තිබ්බේ එතකොට මං ගියා නෑ මල්ලි නම් මාස දෙකකින් පස්සේ දාලා බලන්න ඔයාට මේ ඒ පැය 200ට අවුරුද්දක් කවල වෙන්න ඕනේ ඒක නැති හින්දා තමයි ඔයාලට වීසා එක හම්බුනේ නැත්තේ කියලා මෙතන ඉන්නවා බලාගෙන නැති අනිවාර්යෙන් මේ ඒ කමෙන්ට් එක දාන්න එයා මොකද එහෙම හම් වෙච්ච කෙනෙක් එයාට අර මං කිව්වා වගේ එයා ලේදන් දීලා නෙමෙයි කරේ ඒක අර ලේදන් දෙන්න අවුරුද්දක් තිස්සේ දුන්නත් පැය හතර ගානේ මොකද ගන්න පාර ගානක් තියනවනේ ලේ හැමතිස්සෙම ගන්න නැහැ එයාට ලේදන් දීලා යම්කිසි කාලයක් ගියාට පස්සේ තමයි ආයෙත් දෙන්න පුළුවන් එක දිගට දෙන්න පුළුවන් රුධිර පට්ටික රුධිර පට්ටිකවල මම දන්නේ කොළගෙන මොකක්ද ඒකට කිව්වේ කියලා මතක නැහැ එහෙම දෙන්න පුළුවන් අයට දෙන්න පුළුවන් සති දෙකකට සැරයක් දුන්නොත් මේ දීපේ කෙනෙක් ඉන්න මල්ලි කෙනෙක් කවුල් කමෙන්ට් කරොත් බලන්න කමෙන්ට් ගොඩේ ඇතියා මම එයාට කියන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා එයා දුන්නේ කොහොමද කියලා මේ පට්ටිකා දන් දුන්නා එයාට එතකොට ලකුණු ප්‍රමාණය හදාගන්න අවුරුද්දක් එහෙම දන් දුන්නාම එයා ප්ලෑන් එක ගියා මම දැනුවත් ඉතින් ලේ දන් දීලා අමාරුයි කරගන්න හැබැයි දැන් මිනම් පටන් ගත්තොත් අවුරුදු දෙක තුනක් යනකම් හරියට කරගන්න පුළුවන් ඒ එකපාරක් ලේ දාන දුන්නාම පැය 4යි. පැය 4යි. ඒකට පැය 200ක් කවර් කරොත් චාම්පොන්ස ලකුණු 3යි. එතකොට ලේ 55ක් දාන දෙන්න ඕනේ ලේ. ලේ 55ක් දාන දෙන්න අර මං කිය විදිහට ලේ ගන්න නැහැ. එහෙම ඒ පැය 4 දෙකම. ඒ ඒ රුධිර පට්ටිකා මං හිතන්නේ ළඟ ළඟ දෙන්න පුළුවන් කියලා එයාත් කිව්වා. එයා දුන්නා. ඒ වගේ කාරණා දැනුවත් වෙන්න පුළුවන් දේවල් දැන් අහන්න ඕනියව තියෙනවා නම් අහන්න කමෙන්ට් කියලා උත්තර දීලා නම් තමයි. ඔව් අපිට දැන් අර සම්බන්ධ වෙනවා නේද මම. එයා මොකද තත්ත්වය දන්නේ අපේ මේ කාර්මික ශිල්පියා. නම් මේක මම ඒක පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. එයා සම්බන්ධ කරගන්න විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා මම එයා සම්බන්ධ කරගන්න නැතුණත් එයා ගැන මම නම කියන්නේ නැතුව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. එයා පටන් ගත්තේ තව මාස 8ක් වගේ පොඩි කාලයක් තියාගෙන වීසා හදන්න. මට කතා කරලා තමයි ඒක පාර දුන්නේ. පාර දුන්න මම යාව ගන්න මේක කියන්න නෙමෙයි මට පාර දෙන්න කියන්නේ නෙමෙයි අනිත් අය. මේ එහෙමනේ හැමතිස්සෙම හල්ලන්නේ මේ වැරදි දේවල්මනේ. එහෙම නෙමෙයි. මේ අනිත් අය බලන්නේ නැහැ මේ මෙතනින් නැහැ මට දීලා වීසා බදලා මේ මේ අපේ සෙන්ටර් එකට දීලා හදපුවා ඉන්නේ නැහැ. කතා කරන්නේ. එයාට මම දෙන්න හදන්නේ එයාව මේ එක්සෑම් එක කරන්න ඕනි කිව්වහම එයා ලෙවල් ටෙස්ට් එක කරා. ලෙවල් ටෙස්ට් එක කරාම එයා හතරවෙනි ලෙවල් එක. කොහොමද එහෙම කරේ කියනවනම් දැන් ගොඩාක් අයට වෙලා ඕනේ කියනවනේ එයා වැඩි කරේ 10. හැබැයි එයා උදේ පහමාරට නැගිටලා පැය 7 වෙනකන් එයා පාඩම් කරනවා. ඒ කතාව එයාටම කියලා අහගන්න ඕනේ නේද මම ඔයගලන්ට ටික දෙන්න හැදුවේ එයාව සම්බන්ධ කරලා තාම එයා තමයි එයා තාම වැඩ. මට ඒක පොඩි වෙලාවක් අරගන්න පුළුවන් වුණොත් එන්නම් අයියේ මම මොකද කවුරු හරි වෙනුවෙන් දෙයක් මට කතා කරන්න පුළුවන් නම් මම කියපු කරපු දේ තාම වීසා එක හදුවේ නෑ. නමුත් ලකුණු හදලා ඉවරයි එයා. ඉතින් ඒ ලෙවල් ටෙස්ට් එක හතරවෙනි එකට ඇවිල්ලා දැන් මේ මාසයක් ඇතුළත එයාට පන්ති කරලා ඒ හතරවෙනි ලෙවල් එකේ ලකුණු ගන්න ගන්න බෑ. ඒකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබේ මම පස්සේ දවසේ කියන්න මේ මිස් එක කතා කරලා ඒකත් ඒ එහෙම ගන්න බෑ. මොකද මේ ලෙවල් ටෙස්ට් එකෙන් දෙන ලකුණු ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන්වත් අය දන්නවා. පැය ගන්න කව වෙන්න ඕනේ. ඒ පැය ගන්න කව වෙන්න ඕනේ කියන එක හින්දා එහෙම දෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට එයා ඒක දැනගෙන ඊට පස්සේ කිව්වා නෑ එහෙනම් මම ටොපික් කරනවා. එතකොට එයා ආයි ටොපික් වලට පාඩම් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත තමයි මනුස්සයා කරපු ටික. ගොඩක් අය අතාරිනවනේ එතන එහාට. ඒක නැත්තම් එයාට ගන්නත් බෑ මන්දිලා. මොකද එයා කම්පැනි මාරු කරපු කෙනෙක්. ඊළඟට මේ එක දිගට හිටපු කම්පැනි වල ලකුණු හම්බ වෙනවා. අඩු යාලට. නමුත් මෙයාගේ කැපවීම කොච්චරද කියනවනම් ඊළඟට එයා ඒක දැනගත්තට පස්සේ මොකද මෙයාට දැන් කිරියාන් එයා කොමසලුත්කම් කණිකා. ඒකේ බලන්න වෙනස ඒගොල්ලන්ට කිරියාන් කොමිෂන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කිරියාන් කොමිෂන් දැන් දන්න අය බලන් ඉන්න අය දන්නවා කිරියාන් කොමිෂන් ගන්න මේ ටොපික් එකේ තර්ඩ් තර්ඩ් ලෙවල් එකේ තියෙන්න ඕන. නැත්තම් සාගත තියෙනවා. ඔය දෙකෙන් එකක් තියෙනවා කියයි අය ඉතල සාගත. එහෙම නැත්තම් කිරියාන් කොමිෂන් ඇප්ලයි කරන්නත් බෑ. මෙයාට ඒක ගන්න බෑ කියලා මෙයා දැනගත්තාම මෙයා මොකද්ද කරේ? මේ චිකිචාසාතිකය ගන්න ඒකට පාඩම් කරන්නේ. එතකොට චිකිචාසාතිකය ගන්න මාස දෙකයි. ඉතින් ඒ ඒ කැපවීම වතර ඒකත් ගත්තා. මෙයා තමන්ට දෙයක් කරන්න ඕන මේ චිකිචාසාතික ගන්න ලේසි නෑනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගන්න අය දැන් ඉන්නවා දැන් ටිකක් හොඳයි කට්ටිය. පාඩම් කරලා ගන්නවා. පාඩම් කරගෙන තව කතාවක් කියන්න මම ඒකත් මම යාගෙන් අහගත්ත එකක්. මේ එයා කවදාවත් සිංහලෙන් මේ හැම වචනයක්ම ට්‍රාන්ස්ලේට් කර කර මේ එහෙම කරේ නෑ විභාග. එයා දන්නවා කියවන්න අකුරු නමුත් එයා කරේ ඒව මතක තියාගන්න උත්තර ලියපේ. ඔව් අපි එයාගේ මහමු නේද? එයාගේ මහන්ඩිය කියමු මොකද එයා මේ සම්බන්ධ කරලා ඉන්නවා. එයාව සම්බන්ධ කරගන්න මේ වෙලාව ගියට කමක් නැහැ ඕනියයි බලාගෙන. ඔව් අපි ගොඩක් අපි දැන් විශේෂයෙන්ම මේ චිකිත්සායක කියනත් ගොඩාක් අපේ ළමයන් ප්‍රශ්න තියෙන නිසා අපි බලමු එයා සම්බන්ධ කරගන්න. එයා සම්බන්ධ වෙනාට පස්සේ අපිට ඉස්සරහ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් එක්කෙනේ මට ගොඩාක්ම මේ කියවන්න බෑ හේෂාන් හෂෙන් යේහන්ස් නේ හෂෙන් යේහන්ස් අහනවා මම දීවර ඉන්නේ එකම තැන හිටියේ ඒ වුණාට සජන් වීසා ගැහුවේ නෑ දැනට වැඩ කරන්නේ එතනමයි බේස් කාඩ් එකේ සල්ලිදාන ලියුන්නත් හේෂ හෂේන් මල්ලි ඔයා මට කතා කරන්න පේජ් එකේ අපේ නම්බර එක ඇති හෂේන් ඔයා කතා කරන්න අපි සම්බන්ධ අපි සම්බන්ධ කරගෙන ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු සබර දීලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නම් අපතන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒවට ඉතින් මේ අපි උත්තර දෙන්න බලන්නම් ඒවට පළහැන් හරි රිප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද කියලා නැත්තම් පෞද්ගලික මැසේජ් කරන්න මේ මැසේජ් කරේ හොඳයි ඔයාලා හේෂා හෂේ නම් ඔයාලා අපිට කතා කරන් අපි ඒක ගොඩක් බලලා දෙන්න සජනින් ටිකක් කතා කරලා කරලා දෙන්න පුළුවන් සමහර අපිට කරලා දෙන්න පුළුවන් නේ අපි බලන්න try එකක් දීලා සුරංග සමීර කම්පැනින් සජනින් ගන්න කැමති නම් ගන්න ක්‍රමයක් නැත්නම් ඒ වගේ දෙයක් ගැන මම දැනුවත් නැහැ ඈ ඊළඟට තව අපේ ඩිග්‍රී තියෙන කෙනෙක් පස්සේ ඩිග්‍රී උත්තර දෙන්න. දැන් ඩිග්‍රී තියෙන එක්කෙනෙක්ට ඕගලන් අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් නෙමෙයි නම් ඕගලන් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් නම් වයස ભેදයක් නැහැ. ඕගලන්ට මාස්ටර්ස් කරන්න එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. ඔය වීසා හම්බෙන්න ගැන ප්‍රශ්නය දැන් දැන් මම දන්න විදිහට දැනටම ටිකක් වීසා හම්බුණා. දැන් ඊපස්සේ වීසා හම්බෙන්නේ නැද්ද කියලා බලන්න වෙනවා. මොකද මේ විසිට් එකෙන් වීසා හම්බෙලා තිබ්බා මේ මොකද්ද බිස්නස් එකෙන් වීසා හම්බෙලා තිබ්බා. එහෙම හම්බෙච්චා ඉන්න වීසා දෙන්න ප්‍රවණතාවය ඔව් තිබුණා. ලොකු ප්‍රවණතාවයක් තිබුණා. කොහොම එහෙම වුණාද කියලා අපිට නැහැ. නමුත් එහෙම වෙලාවරි විස්තර මම දැනුවත් ඉන්න මාසයකටත් එන්න තිබුණා කියලා. මාස්ටර් එකට. ඒ කියන්නේ එයාට ඕනිල්ල ඩිග්‍රී එක දැන් අපි හිතන්නේ කියලා මාස්ටර් එකට එන්න හරි ලේසියි කියලානේ. ඩිග්‍රී එකත් එහෙමත් එන්න බැරි අය හිටියා. අපි දැනුවත් අය හිටියා මගේ යාළුවෙක්ගේ මේ වයිට් කෙනෙක් එයාට මාස්ටර් එකට එන්න දුන්නේ නැහැ. දෙපාරක් රිජෙක්ට් කරලා ඉවරලා අර එකපාරක් වීසා දුන්නානේ මේ E9 අයගේ වයිෆ්ලට. ඒ වෙලාවේ ඇවිල්ලා වීසා එක මාරු කරා මේ අනිත් මේ කැම්පස් එකට. නැත්තම් එයාට එහෙම දීලා තිබ්බේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. ම්ම් වෙන අර සම්බන්ධ කරගන්න බැරි නම් අපි වෙනදාස් සම්බන්ධ කරගන්න. එයාගේ කතාවේ මම අර කියාගෙන ආවේ අන්තිම ටික සිංහලෙන් මේ වචන ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා එයා කරන්න ගියේ නැතුව එයා කරේ කෙලින්ම කොරියන් වලින් හේතුව මේ ඒ කොරියන් වලින් කරපුවාම මොකද විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන්නේ කොරියන් වලින්නේ. ඒතකොට ඒක තේරුම් අරගෙන අපිට චිකේචා එකක් ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනාවක් නැහැ. එයා කියන්නේ මට චිකේචා එක ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. මට ඕනි කොහොමද උත්තරය. එතකොට චිකේචා එක ඉගෙන ගන්නවා හොඳයි. දැන් ඒක නෙමෙයි මෙතන වෙලා තියෙන D7 e එක ගන්න ඉක්මනට නේද? ඒක නිසා මේ ඒක ගැන ඉගෙන ගන්න යන්න එපා. පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනි කොරියන් විදියට මතක තියාගන්න. මොකද විභාගේ සිංහලෙන් එන්නේ නැහැ. සිංහලෙන් ආවයි කියලා ඔයාලට උත්තර දෙන්න ඕනෙත් නැහැ සිංහලෙන්. ඉතින් කොරියන් ආවල සිංහලෙන් උත්තර දෙන්නෙත් නැහැ. අහන්නෙත් නැහැ කවුරුවත් ඒක මොකද තිබුණේ කියලා. ඔයාලට තියෙන උත්තර ප්‍රශ්න මතක තියාගන්න එක විතරයි. දැන් හැමදෙසේ මම කියනවා මේ කොරියන් වලින් එහෙම කරන්න කියලා. කොරියන් භාෂාවෙන්. ඔව් H3 අයට part time job කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා. ඔව් ඒක කිව යුතුම දෙයක්. විශේෂයෙන් මේ ශිෂ්‍ය වීසා ආවායගේ පාර්ට්නර්ස්ලා ඉන්නවන්නේ තොම්බන් වීසා කියන එක තමයි F3 කියලා කියන්නේ තොම්බන් වීසා. මේ තොම්බන් වීසාත් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් E74 ගත්ත කෙනෙක්ගේ පෙව්ජා එහෙම නැත්නම් E74 ගත්ත කෙනෙක්ගේ wife for husband ටත් F3 තමයි ලැබෙන්නේ. නමුත් එයා අර E74 කියන කැටගරි එක යටතේ තමයි F3 ගන්නෙ. එතකොට ඒගොල්ලෝ හැරුණකොට ශිෂ්‍ය වීසා ඉන්නවනේ D2 මාස්ටර්ස් වලට ආවයි විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලන්ගේ හස්බන්ඩ්ලා හස්බන්ඩ්ලා සහ වයිෆ්ලා වර්ගෙන අවිලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ටත් F3 කියන වීසා එක හම්බ වෙන්නේ. එතකොට අන්න ඒ අයට ජොබ් කරන්නට chance එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට වීසා එකක් ගහනවා. ජොබ් එකක් කරන්න නීත්‍යානුකූලව. ඒක හොඳ ප්‍රවණතාවයක් කියලා මම හිතනවා. මොකද මේ විශේෂයෙන්ම අපේ දැන් E74 අයටත් ඉදිරියේදී මේ වගේ අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. E73 අයට නම් ඔය F299 ගහගෙන F1 එකට මාරු කරලානේ වැඩ කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒතර කාලයක් ඉන්න වෙනවා. නමුත් අර මෙහි වැඩ කරන්න එන අයට එහෙම අවස්ථාව ලැබෙන එක හොඳ ප්‍රවණතාවයක් කියලා මේ sorry ඉගෙන ගන්න එන අයගේ හස්බන්ඩ්ලට අවස්ථාව දෙන එක අර පිට වෙන රටවල වෙච්චා. දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තේ ඊළඟට ඔය මොනවාද තව තියෙනව නේද? කැනඩාව වගේ රටවල්, ඇමරිකාව වගේ රටවල්ලත් එහෙම අර මේ පාර්ට්නර්ස්ලාට රස්සාවක් කරන්න, පැය ගාණක් කරන්න අවස්ථාව දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් මෙහෙත් දෙනවා. ඒක හොඳ ක්‍රමතාවයක් ඉදිරියට මම හිතන ඔයගලන්ට හොඳ අවස්ථාවක් කියලා කියනවා. ඉතින් එහෙම ඔයගලන් දැනවත් ප්‍රශ්නේ කාල්දිපර මේ ලංකාවේ ගවර්න්මන්ට් කැම්පස් එකකට එක්ස්ටර්නල් ඩිග්‍රී එකක් තියනවා නම් ආවහම මාක්ස් වලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් පුළුවන්. External degree whatever it is ගන්න පුළුවන් එහෙම මේ ඉන්ටර්නල් එක්ස්ටර්නල් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉතින්. ඊට පස්සේ DA ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න DA ගැන මම සඳහනක් කරා මීට කලින් මම තනියෙන් ලයිව් එකක් දීලා මම ලයිව් සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ නැහැ මේ දැන් මාකට් සරයක් කැමති කරගෙන ඉන්නේ මේ මේක තමයි මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක ලබන සතිය සමාජයට නැති මොකද මේ අපි වෙන අයව සම්බන්ධ කරගන්න බලනවා ඕගලන්ට අපිම කියවන්නේ නැතුව මේ එක එක ඒවා සම්බන්ධිත ඕගලන්ට ප්‍රශ්න අහන්න තැනක් නෙමෙයි පත් කරන්න ඕනේ අපි මෙතන අපි මෙතන කතා කරලා අපිම මෙතන හරිත වෙන්න අපිට කතා අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තෙම නැහැ ඔයාට දෙයක් දෙන්න පුළුවන් නම් අපි සෙන්ටර් එකක් දෙන්න තමයි ඕනේ. හැබැයි මිස් ඉතින් ඒක කන්ට්‍රෝල් කරනවා කියන්නේ මේ මේවා කරයි මෙතෙන් එන පුද්ගලයා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සමහර විට කවුරු කවුරු ඒගොල්ලන් ඕගොල්ලන් ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන පුද්ගලයා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපිම මේකේ කතානායකයෝ නෙමෙයි. ඒක නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න. මේ මම තනියෙන් ලයිව් එකක් දුන්නා. ඒකේ DA කියන මම සඳහනක් කරා අමාරුයි කියලා ඒක. කරපු එක්කෙනෙක් ගැන නම් මට අත්දැකීම් තියෙන නිසා මම ඒකෙන් ගොඩක් කතා කරලා උත්සාහ කරා. මේ ඒකෙලත් බොහොම අමාරුයි කරේ ඒක මෙහි කම්පැනියක් අපේ ඒ කියන්නේ ඒ කම්පැනි සදන්නේ මෙයාට ගොඩක් උදව් කරා ඒක. එහෙම තමයි ඒ ලයිව් මේ DA එක කරේ. නැතුව දැන් නම් ලංකාවෙන් සල්ලි ගේන්නත් බෑ. එතකොට තව මම දන්න ටිකක් තියෙන පොඩ්ඩයි ජාකීප් ටිකම කියන්න. මේ මගේ page එකේ ඇති live එක ගිහලා බලන්න ඕන නම් වෙන රටකින් මේ සල්ලි වෙන රටකේ account bank එකක සල්ලි දැම්මලා මෙහෙට ගේන්න පුළුවන්ද කියලා කරන්න කතාවක් නම් තිබ්බා. එහෙමනම් පුළුවන් වෙන රටක බැංකුව බැංකුවකට එන ඒ රටට යන්න ඕන. account එකක් හදන්න. ඒ කොහෙවත් ඉඳන් ඒක කරන්නත් බෑ. ඉතින් ගිහිල්ලා ඒකේ සල්ලි දාලා ඒකෙන් අරන් එන්න පුළුවන් කතාවකුත් තිබුණා. අපේ මල්ලි අර සම්බන්ධ වෙනවා කියලා මේ අපේ කාර්මික ශිල්පියා අපිට දැන් දෙන බලමු පොඩ්ඩක්. පුළුවන්ද මල්ලි? ආ ඉන්නවද සම්බන්ධ? ආයිබෝන් මල්ලි. ආයිබෝන් ඇහෙනවද? ඔව් ඊස පොඩි ප්‍රශ්නයක් නැවත මම උත්තර දෙනවා ඉස්සෙල්ලා සම්බන්ධ වෙනකන් යා. ඊසවන් කෝ යටතේ එන අයට මෙහෙන් ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඕ E74 ඔයාගේ පාර්ට්නර්ට දන්නේ මම කියන්නේ F2 F3 වීසා තියෙන පාර්ට්නර්. ඔව් එයාටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉගෙන ගන්න එක කරන්න පුළුවන් F වීසා එක. වැඩ කරන එක තමයි නීති අනුකූල නොවෙන්නේ. වැඩ කරන එක නීති අනුකූල වෙන්නේ අර වගේ ස්ටුඩන්ට් ලාගේ පාර්ට්නර්ස් වලට. ආ ඔව් සම්බන්ධ වුණාද? අයින ඔව් නේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මම. නේ අපේ ලයිව් එක පැයයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මේ ඔස්ට්‍රේලියා වලින් කට්ටියට මේ වැඩි වෙලාවක් කරන්න වෙන්නේ අර අවශ්‍යයි බලා ගන්න මොකද මේ 27ට අහන්න ඉන්නේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ධම්මිට ඉස්සරහ හදන්න ඕනි කියලා තමන් දෙයක් කරන්න ඕනි කියලා මේ අය ඕලන්ට හොඳයි මේගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම ඕලන්ට හොඳයි මොකද අපිත් අත්දැකීම් තිබුණා නමුත් අපිට ආයි වැඩි වෙන රිපීට් වෙනවා. ඒ මල්ටි ස්ක්‍රීන් එකට ගන්න පුළුවන්ද? අමාරුයි නේද? පස්සේ ආයි වැඩි වෙන රිපීට් වෙනවා. ඔකේ මල්ටි ස්ක්‍රීන් එකට ගන්න පුළුවන්. අමාරුයි. මෙන්නත් අපි ඊළඟට කරමු. තවම කරද මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න කීපයක් උත්තර කොරියා ගිහින් ඇවිත් 5යි 10යි හිටපොය ඔය යන්න පුළුවන් නම normal ලියන්න පුළුවන් නම් වයස තියෙනවා නම් ඉතින් එන්න පුළුවන් ස්පෙෂල් ලියන්න බැරි එක පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා අපි හොයලා බලන්න ස්පෙෂල් වලින් කියන්නේ නේද ස්පෙෂල් ලියන්න නෝමල් ලියන්න නම් පුළුවන්. ඒක ලියපු කෙනෙක් කීය කතා කරන්නේ. දමිත් පෙරේරා අහනවා ඊසමන් හෝ වීසා එකට එකම කම්පැනි එකම කම්පැනි එකේ හිටපු අයට නේද එකම කම්පැනි එකේ හිටපු අයට වැඩ කරපු වැඩ කරපු කියලා කාලයට වෙනම ලකුණු ලැබෙනවා. ඕ දැන් ඊසමන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ නේද ඔය පුරිසම්ප වගේ ඒවට ඒ කාලයට ලකුණු හම්බ වෙනවනේ නේ. දැන් දීවරත් ඒ වගේ. එකම කම්පැනි දිගටම වැඩ කරනවා අවුරුදු 6ක් නම් ලකුණු 15ක්. දීවර නේ. ඒ වගේ කුරිකියොම් වලත් මම හිතලා ලකුණු 20ක් 8ට වැඩි වුණොත් 20ක් නේ. 8ට වැඩි වුණොත් 20. අම්ම එහෙනම් හවන්න. ඔතන අවශ්‍යයි. ඉතින් ඉතින් ආවද කොහොමද? අපි දැන් මේ අර මේ ලයිව් එකේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ මල්ලි අපි ගන්න බැලුවේ මේ ඔෆිස් ස්ක්‍රීන් එකට. නමුත් ගන්න මේ අමාරුයි. ඒක නිසා අපි වොයිස් කෝල් එකකින් හරි ඔයාලට මේ කියන්න තියෙන දේ මේ මනුස්ස ළමයින්ට අපි දැනුවත් කිරීම කරන ඔයාලගේ විස්තරයක් මම කිව්වා නම් නම ගාම කිව්වේ නැහැ. ඔයා අඳුරලා දෙන්න කැමති නම් ඔයා කවුද කියලා කිව්වට කමක් නැහැ. මේ ඒ කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඔයා කරපු වැඩ පිළිවෙල පොඩ්ඩක් මේ ඉන්න අයට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න මේගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් අපි මොටිවේෂන් එකක් දෙන්න. ඒක තමයි මම කියන කාරියටම ඇහෙනවද දන්නේ හැබැයි මේ මට මම නිකන් නිකන් කැඩි කැඩි වගේ ඇහුණා අයියේ ටිප් එක. ඔව්. අ අවුල නැහැ ඉතින් ඕනාව තියෙනවා නම් ඉතින් කරගන්න කැච්චවන්න නැහැ ඉතින්. අයියා අර කියපු ඉඳන් මම කියන්නේ. ඔව්. ඔයා විභාගයේ සූදානම් වෙච්ච විදිය කියන්නකෝ. අයියේ නැහැ. විභාගයට සූදානම් වෙච්ච විදිය කියන්නකො මේක වලට පොඩ්ඩක්. දැන් මේ ඔච්චර අමාරුයි කොහොමද කොරියන් අමාරුයි විභාගයට අමාරුයි ටොපික් අමාරුයි කියනවා. ඒක නිසා කියන්නකො. අමාරු ඉතින් අ මේව කියන්නම්කො. කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඇත්තටම ඉක්මනටම කියන්නේ මට තිබ්බ වීසා කාලෙත් එක්ක ඉක්මනටම මේක කරගන්න ඕනාව තිබුණා. ඒ හින්දා එක්සෑම් එක අමාරුයි ඇත්ත කතාව මොකද සිංහල නෙවෙයි එක්සෑම් එක කරන්න තියෙන්නේ කොරියන් භාෂාවෙන් සිංහලෙන් තියවනවා නම් තව කොහොම හරි කමන්නේ කොරියන් භාෂාවෙන් තියෙන එක්සෑම් එකක් අපි එකපාරම ගිහිල්ලා පේස් කරනවා කියන එක ඇත්තටම ඒක කරන්න අමාරු දෙයක් පොඩි කෙටි කාලයක් තුළදී එක්සෑම් එකකින් පාස් වෙන්න නම් කරන්න ඕනේ කොරියන් භාෂාව ගැන චුට්ටි අවබෝධයක් තියෙනවා එකටත් බැරිය පේපර් කරන එක තමයි මම නම් ඇත්තටම කරේ මම කරපු ඉති මම කියන්නම් පේපර් තමයි බැලුවේ පේපර් තමයි බැලුවේ ඒතකොට ඔයාලට කාලය තිබ්බද ඒකට කොහොමද කාලය ඉතින් තියරි කරන්න ගියා නම් මට කියන්නේ මගේ විත කාලේ තියෙන කාලෙත් එක්ක මට ඔය තියරි කරලා ඒ ගැන පූර්ණ අවබෝධයක් අරගෙන එක්සෑම්ක් කරන්න ගියා නම් මට කරගන්න වෙන්නේ නැහැ කොහොමදත් එතකොට ඔයා කාලය කොහොමද ඒකට හදාගත්තේ කියලා පොඩ්ඩක් කියන්නේ කාලේ නෑ කියනවනේ මේ කට්ටියට. ඔයාලට දැන් වැඩි කරගෙන කීයට 10ට විතරනේ. එතකොට ඔයා කොහොමද මේකට කාලය හදාගත්තේ? දැනුත් වැඩ දැනුත් මේ වැඩ කරන ගමන් මේ දුවගෙන ආවේ. හැමදාම ඕක වෙන්නේ 10ට. 10ට 10 අමාරට 10 කොහොමද 10 පයින්නවා. ඔව්. මේ කරලා ඉතින් මොෂ එකක් දාගෙන ගෙදරටත් කතා කරලා මේ ෆෝන් එක අනිවාර්යෙන් ෆ්ලයිට් මෝඩ් දාගන්නවා දාගෙන පැයක් හරියටම ටයිමින් තියලා පේපර් එකක් බලනවා. කොහොමද නිදා ගන්නකොට එක දෙක වෙනවා හැමදාම. ඔව්. ඒතකොට ලෙවල් ටෙස්ට් එකේ කරලා පළවෙනි එකේදීම හතරවෙනි ලෙවල් එකට හිටියානේ. ආ ඒ සාවේ තොන් අපේ එකේ. ඔව්. ඊට පස්සේ චිකිතා චිකිතා සංජීවී ගැටින් කරක් කියන්නේ. ඒකේ ලකුණු ටික ගන්න බැරි වුණා කියලා අර මොකද ඒක මුලටම දැනගෙන හිටපු විදියට වෙනස් වුණානේ. ඔව්. ඒ නිසා දැන් ගහන්න ගේම් එකක් තියාගෙන දැන් කරන්න දෙයක් තියෙන්න එපා. <laughs> එහෙම බැරි නම් මෙහෙමයි කියලා ඒක ඇතහැරියා. ජිකිතා එකකට කරා. ජිකිතා එකෙත් මම ඉතින් ඇත්තටම බැලුවත් අයියා ඔයා ඉස්සර කාල පාඩම් කරලා ඉතිකේ සර් මාසේ මාසේ කමාරක් යනවා මාසේ කමාරේ මාසේ කමාරේ දවසකට පැය දෙකක් වගේ දවසකට පැය දෙකයි හැමදාමත් නෙමෙයි ඔව් ඒක සතියක් එකහමාරක් වගේ තමයි ඉතින් මේකට මහන්සි වෙන්නේ අතට. සතියයි එකහමාරයි මහන්සි වෙන්නේ ඉතින් ගිටාර මේකට පාස් ආයි නේද? එතකොට මොකද කරේ සිංහලෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා කරාද නැත්නම් මම මේක දැන් කියලා කරා ඔයාම කියන්නේ ඔයාලට. සිංහලෙන් කරලා ඉතින් කොරියන් එක්සෑම් එකක් ගොඩදා ගන්නවා කියන එක නම් හීනයක්. ඔව්. කොරියන් <laughs> භාෂාවෙන් තියෙන එකක් සිංහලෙන් කරගෙන කරන්න පුළුවන් වෙයි අවුරුදු ගාණක් යයි. ඔව්. <laughs> මම දන්නේ මට තේරෙන්නේ චින්නේද? ඔව්. තියරි කරනවා නම් තියරි ඉගෙන ගන්න තරම් ඉතින් එහෙම මේ සිංහල අවශ්‍ය වෙයි. නමුත් මම නම් කරේ ඇත්තම පේපර් එක පේපර් එක 60 උරු කරගන්න එක තමයි වැදගත්ම දේ. මොකද ප්‍රශ්න 60ක් බලන්න ඕන විනාඩි 60කට. ඔව්. ඒක වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ විනාඩි 60කට ප්‍රශ්න 60 එක එක ප්‍රශ්නකට විනාඩියයි තියෙන්නේ. විනාඩියකට අපි කියව ගන්නම කොච්චර කාලයක් ගන්නවද කියන එක තීරණය කරන්න ඕනේ අපිමයි. ඒ හින්දා හැමදාම පේපර් එකක් කරලා ඔව්. පේපර් එකකට උරුණා නම් ඒ කියන්නේ ඒක තමයි මම නම් දකින්නේ. ඩිගිටල් කරලා ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඉතින් වීසා එක ගහගෙන පූර්ණ කාලීන කෝස් එකක් කරලා ඉගෙන ගන්න. ඔව්. මට ඕන වුණේ ඔක කරගන්න නෙමෙයි. ඒකත් කතාව. මම ඒකත් කියනවා. ඒක කියන්නේ මම කිව්වා. දකුණු 10ක් හදාගන්න. ඒක තමයි ඔයාට ඕනේ මේ චිකිතාවක් ගැන ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි මේ විභාගයට පාස් කරලා මේ වීසා එක ගහගන්න. ඔව්. චක්ජන් එකත් කියලා ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා. ඒ ලකුණු 10ට තමයි මම එතකොට සතියකමාරයි හරියටම හසි මේකට. හරියටම බැලු සතිය කාමාරක් වගේ ඒ කියන්නේ ඔව් දවසකට පැයක් වෙන් කරා මාසෙක කාමාරක කියපාව සතිය කාමාරක්වත් වෙන්නේ නැහැ ඒක තමයි දැනගන්න ඕනේ මේක අපේ යුත්තේ තාම වීසා එක හදාගත්තේ නැහැ දැන් ලකුණු ටික හරියන්නේ ඔව් ලකුණු ටික බොහෝ දුරට හරියයි ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් එක්ක නම් තව චූටි ගැටලුවක් තියෙනවා ඔව් ලංකාවේ කොරියන් එම්බසි එකේ ඔව් ඒක පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න මල්ලි කියනවා ඔයා වැඩ කරන්න මේ අපි ඔය සම්බන්ධ කරලා බොහොම ස්තුතියි ඔයාලට මේ මේ කට්ටියට ඔයා මොටිවේෂන් එකක් දෙන එකට බොහොම මේ ස්තුතියි අපි අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ ළමයි වෙනුනේ මේ එහෙනම් වැඩ කරන්න මල්ලි thank you හරි ඒ මල්ලි ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ මේ ක්ලාස් එකටත් සම්බන්ධ වුණා ටොපික් 2 කරන්න කියලා. එයා ටොපික් 2 කරේ නැහැ. ඊපස්සේ ඒ සම්බන්ධුනේ ඇත්තටම මේ වැඩ කරනකොට. හැමදාම ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න බෑ සමහර වෙලාවට ඇයි මල්ලි කියලා අහද්දී මේ වැඩ කරන ගමන් කියලා කියනවා. නමුත් අර උනන්දුවේ උත්සාහය තියනවා නම් කරන්න බැරි දෙයක් නෑ කියලා කියනවා වගේ ඇත්තටම හරි උනන්දුයි ඒ ළමයා මේ ඉතින් අවංකව කියනවනේ එයාගේ ටාගට් එකට එයායි කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම එයායි ටාගට් එක. ඊළඟට මේ මල්ලි අන්තිමට කියපු ප්‍රශ්නේ දැන් අපි E7 ගහද්දී මේ ගොඩාක් කතා කරන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේවා වෙලාවලියක් කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා පොඩක් කියන්නම්. මේවා අපි තියාගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ මොකද මේවා අපිට අවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් අපි කරගන්න ඕනේ ටික කරගත්ත නිසා ඔයගලන් දැනුවත් කරනවා මේ E74 E74 එකේ ගන්නකොට හෝ වේවා දැන් අපේ ළමයින්ට මොනවා හරි දේ දැන් ලංකාවේ එම්බසියෙන් කරගන්න තියෙන දේවල් තියෙනවානේ ලංකාවේ එම්බසිය දැන් ওই ડોකියුමන්ට්ස් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ට්‍රූ කොපි කරගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන් ඒ වෙන හැම අධ්‍යාපන සහතිකයක්ම ෆොරින් මිනිස්ට්‍රි එකෙන් අරගෙන එම්බසිය හරහා ඔයගොල්ලෝ ට්‍රූ කොපි කරනවා. එතකොට ඉස්සර නම් උදේට බාර දීලා අවසර ගන්නලා එහෙම මේකක් තිබ්බනේ. දැන් දැන් හැබැයි ළමයි එහෙම බෑ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඒක 예약 එකක් දාන්න ඕනේ ඔන්ලයින් ලංකාවේ එම්බසියල් ගොඩාක්ම ට්‍රැෆික් මේ දවස්වල වීසා ගන්න එකත් ඒ වගේ. දැන් දැනට අපේ E7 කෝගත්ත අයගේ වයිෆ් ලා ගෙන්නන්න මගෙන් මේ වෙද්දී කීප දෙනෙක් දැන් 6 7 දෙනෙක්ම අපේ ස්පොන්සර් ලෙටර්ස් හදාගත්තා. මට කියලා. ඉතින් ඒ ළමයි දැනට වීසා දැම්මේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ වීසා ඒ වයිෆ්ට වීසා ඉල්ලන්න එපා එන්න නේද? දැන් එයා මෙහින් ස්පොන්සර් ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඔක්කොම හදාගෙන ලංකාවට යවනවා. ලංකාවට යවම වයිෆ් ඒ ටික අරගෙන මේ එම්බසි එකට යන්න එපා. දැන් එම්බසි එකට යන්න ඩේට් එකක් වෙනම ඔයගලන් ගියක් කරගන්න. ඒකත් පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න. ඒ ඩේට් එක ළමයි දැනට දැන් නොවැම්බර් පළවෙනිදා නොවැම්බර් පළවෙනිදා එයා කරපු එහෙම නැත්නම් නොවැම්බර් පළවෙනිදා බුක් කරපු ඩේ ඔක්කොම වැටලා තියෙනවා මේ දෙසැම්බර් අග වගේ. හරිද ගොඩක් වෙලාවට. දැන් බුකින්ස් ඉවරයි. දැන් මේ මාසෙට බුකින්ස් ඉවරයි. ආයි බුක් කරන්න තියෙන්නේ ඩිසැම්බර් 1st ඉඳලා. ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් පළවෙනිදා ඉඳලා ආයි බුක් කරන්න තියෙන්නේ දෙසැම්බර් පළවෙනිදා ඉඳලා ඔහොම බුක් කරන ඒවා ගොඩක් වෙලාවට ජනවාරි අග වගේ ඒ වගේ වැටේ ඒ තරම් ගොඩාක් කොරියන් එම්බසි එක රැපි. අතන පොරගන එම්බසි <laughs> තාප්ප පෙරලාගෙන ගේට් පෙරලාගෙන යනවා ඇති කොරියාවට එන්න ඉති කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපේ රටේ තරම් හොඳ නිසා ළමයි යන්න මහන්සි වෙනවා. කමක් නැහැ. ඉතින් කොහේ හරි ගිහිල්ලා තමන්ගේ ජීවිතේ හදාගන්න ඕනේ නේද? ඉතින් ওই වගේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඒ වගේම ડોකියුමන්ට්ස් ට්‍රූ කොපි කරගන්න ඕනේ අය එම්බසිය හරහා ඒ වගේ මොනවා හරි බුකින්ස් දාගන්න හරි එහෙම අවශ්‍යතාවල් තියෙනවා නම් මයි හැබ්ලොක් එකේ අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. ඒකත් අපි ඔයාලට කරලා දෙන්නම්. මෑතදී මම ඒ වගේම <laughs> ඒක මම කරලා දෙන්නම් ඉස්සරහට ගොඩක් හැඩ මම කරලා දෙන්නම් වගේ දවස්වල අර සේවකයා මිලින්ද මල්ලි අහනවා ගමගේ මල්ලි සේවකයන් 50ට වැඩි ඉන්න මේ ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා මොකද සමහර කම්පැනි වලට 5 දිනක්වත් නැහැ සමහර කම්පැනි වලට 10 දිනක්වත් නැහැ 10 දිනක් දැන් බහැලා ගිහිල්ලා 8 දිනක් 9 දිනක් 7 දිනක් බහැලා ගිහපු කම්පැනි තියෙනවා සේවකයෝ අඩුයි දැන් එතකොට මේ වීසා නීතිය ඇතුළේ කියලා 10ක් තියෙනවා නම් එකයි 20ක් තියනවා නම් 20ක් 30ක් අතර දෙකයි ඔහොමම තියනවනේ. ඒක අඩුවේ කියලා හිතනවා මම. මොකද දැන් ඉන්න තත්ත්වයේ ඇලියට හොරියෙක් වැටෙනවා බෑ අමාරුයි. ඒක ඇත්ත. මම දන්න කම්පැනි තියෙනවා මේ අර බයිට් එකට කියනවා මේ කම්පැනි වැඩ මිනිස්සු නැහැ. ඉතින් වීසා නැති මිනිස්සු හොයනවා. අපිට කෝල් වෙලා මම මේ ළඟදී පෝස්ට් උත් දැම්මා ජේ වීසා කියලා එකක් මම මේක මේ ලයිව් එකකින්ද කියන්න. පෝස්ට් දාන්න බෑ ඉතින් මේ කොයිලා අපිත් මේ මොකක් හරි කරගෙන දන්නේ නැහැ නේ. ඒක නිසා ජම්පින් මේ වීසා කියලා ජේ වීසා කියලා කෙනෙක් අහලා තිබ්බා ඉතින් ඔයාලට ජේ වීසා කියලා අලුත් එකක් දෙනවද නෑ ඇත්තටම ඉතින් මේ කම්පැනි වලට සේවය කියන්නේ නෑ කොරියන් නෑ එන්නේ නෑ වැත්ත ඔක්කොම තරුණ පරම්පරුව නිකන් නිකන් හොයාගන්න විදිහකට කොයි කොයි හරි යනවා ඒගොල්ලෝ මහන්සියලා වැඩ කරන්න කැමති නෑ දැන් අලුත් අය ඒ කියන්නේ කොරියන් අයගේ අලුත් තත්ත්වය ඒක ඉතින් ඒකින් අපි හිතනවා අර මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ E7 අයට එහෙම අඩු වෙයි කියලා හිතනවා මේ මාත් ඒක හිත හිතා හිටියා මේ ඔය කම්පැනියට එතරක් ඉන්නවා නම් දැන් විදේශිකයෝ ඉස්සෙල්ලා මෙච්චරයි දැන් ඉන්නේ කොහොමද මේ සේවකයෝ නැතුව මේ කම්පැනි ගෙනියන්නේ කියන්නේ පස් දෙනෙක් අඩුයි අය ඉන්නවා හය දෙනෙක් අඩු 10 දෙනා මේ කම්පැනි සේ කුරුගේ කොරියෙන් නෑ ඇත්තෙම නෑ සමහර කම්පැනි දැන් මේකේ කමෙන්ට් කරන්න තමන්ගේ කම්පැනි කොරියෙන් නෑ නෑ ඔක්කොම ඉන්නේ විදේශිකයෝ විතරයි එහෙම තත්ත්වයකට යමින් ගමන් ඉන්නේ ඒකින්ද ඒ තත්ත්වය හරියයි කියලා අපට හිතනවා කියප එක දීවරායට මේ මම E7 ටිකට විතරක් උත්තර දෙන්න දීවරායට exam නැතුව E7 ගන්න පුළුවන් පුළුවන් මොකද ලකුණු 52 කනේ හදන්න තියෙන්නේ. ඔව් ලකුණු 52 ගන්න පුළුවන් හැබැයි ඒකේ විතරයි හිටලා තියෙන්නේ. ඔව් එකම කම්පැනි එකම කම්පැනි හින්දා නම් මේ වීසා මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය අයටත් පුළුවන්. එකම කම්පැනි හැබැයි වර්ග කම්පැනි වර්ග ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඒකේ. ඒ කම්පැනි වර්ග වලට අයිති වුණොත් විතරයි පුළුවන්. නැතුව මේ සමහර කම්පැනි තියෙනවා ඒව අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වර්ගයට. නැත්තම් මේ ළඟදී පුරුෂානුම් එක්කෙනෙක් හිටියා එයාට වීසා එක හම්බුණා වෙන විදියකින් හදලා මේ එයා අන්තිම අවුරුද්දේ කොරෝනා වැදිච්ච කෙනෙක් මේ එයාට දුන්නේ නැහැ නොදුන් වීසයි. ඒගොල්ලන් කම්පැනි ඉන්නවා පස් දිනකට වඩා. නමුත් ඒ විදිහට දුන්නේ නැහැ. එයා ඒ කම්පැනිමයි හිටියේ. ඒ විදිහට එයාට වීසා එක හම්බුන්නේ නැහැ. පුරිසනොබ් වෙලා. නොදුන් වීසා එක දුන්නේ නැහැ එයාට. නොදුන් වීසා කියලා අපි අය කියන්නේ නොදුන් රෙකමන්ඩේෂන් එක දුන්නේ නැහැ. දුන්නේ නැත්තේ මේ එයාට විභාග නැහැ. එයාට වීසා ලකුණු ලකුණු තිබුණා 52ට 57ද 56ද තිබ්බා. නමුත් ඊට පස්සේ එයා කරේ වෙනම විදියකින් කියලා පොලිසනොබ් විදියෙන් ගත් එකක්. නමුත් නොදොම්බු වීසා එක දුන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා හොයලා බලනවා මේ කම්පැනියේ නඩුවක්ද මොකක් හරි තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වෙන ප්‍රශ්නයක් කියන දීලා නැහැ. එක්කෝ ආදායම් ප්‍රශ්නයක් පෙන්නලා නැති එකක් හරි මොකක් හරි ඒ කියන්නේ නොදොම්බුවෙන් බලනවා ඒ වීසා එක දෙද්දී ආ රෙකමන්ඩේෂන් එක දෙන්න පුළුවන් කම්පැනියක්ද නැද්ද කියලා. කම්පැනි වර්ගෙත් සමහරවිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. කම්පැනි වර්ග නැති ප්‍රශ්න තියෙන කම්පැනි තියෙනවා ඇතුලේ. ඒක තුන් පාරක් කියලා තිබ්බයි අදීලා තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි කතා කරලා මම මේ මට කතා කරලා මම හදා දුන්නේ මේ එහෙම නැති විදිහකට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ පොඩි සමත් විදිහට යන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. ඒකේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක අරන් පොඩි සමත් කෝටකින් ඉන්න පුළුවන් විදිහ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒක. ඒකිනුත් අපි ප්‍රමාණයක් දෙනවනේ අවුරුද්දකට. ඒකෙන් දාලා තමයි අවසානයේ විෂය හදලා දුන්නේ. ඔන්න දැන් ලංකාවට ගියා දෙයියන් පිටින් මේ වයිෆත් එකගෙන ඉන්න කියලා මේ ඔන්න එහෙම විදිහට අර විදිහට කරගෙන යනවා යාට හම්බෙන්නේ නැහැ. හොඳයි ඉතින් විශේෂයෙන් අපිට වීසා ගැන අහලා තියෙන මල්ලිලාට ඒ වගේම අපිට මේ අපිට කමෙන්ට්ස් දාලා තියෙන මේ උපුල් කුමා අයියත් ඉන්නවා මේ දන්න කියන අයිය කෙනෙක්. ඉතින් ওই විදිහට සම්බන්ධ වෙච්ච පැතුම් දිසානායක මලින්ද ගම්මගේ මැක්ස් රන්සි මිලින්ද ගම්මගේ උපුල් මේ අපිට දීලා තියෙන්නේ ඔව් ඒක අමාරු විතරගන්න මල්ලි. <laughs> ඔව් ප්‍රශ්න වෙන්න අපිට <laughs> අවසානයේ comment sir compliment sir thank you ඉතින් ඔයාලගේ නාලක කුමාර අසංක ජයසිංහ දැන් ඊසලන් පොලිස ගැන ගොඩ ලොකු ගැටලුව ඔයගලන්ට තියෙනවා නම් අපි මේ සම්බන්ධ කරගන්න ෆෝන් නම්බර් එක තියෙනවා අපේ මොකේද page එකේ තියෙනවා මගේ ෆෝන් නම්බර් එක. ඉතින් ගොඩාක්ම දිනුෂික චාමර මදුශංක මල්ලි ඊළඟට දිනුෂ්ක එල්ටිනි ඔය හැමෝටම ස්තුතියි අපිට කමෙන්ට්ස් දාන අයට සහ ඔයගොල්ලන්ගේ ගැටලු ඉදිරිපත් කරන අයට ලයික් දාන්න මිලාන් මල්ලි ඔක්කොමලා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් චේතන කරුණාදාස මතු කාරුක තමුජ මහේෂ් වික්‍රමසිංහ E74 ඉඳලා ලංකාවට ආව කෙනෙක්ට නැවත වීසා එන්න ක්‍රමයක් නැද්ද? ඔව් E74 ඉඳලා ආව කෙනෙක් නම් ලංකාවේ ඔයාගේ කම්පැනිට කතා කරන්න. ඔයාගේ කම්පැනිට කතා කරලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ආවයි නේද? අයින් කරලා කාඩ් එක දීලා ගියා නේද? කාඩ් එක දීලාද ගියේ කියන එක පොඩ්ඩක් දැනුවත් මහේෂ් වික්‍රමනායක මට ඔයා පෞද්ගලිකව මැසේජ් එකක් දාන්න ඔයාගේ ගැටලුව මම කතා කරලා කරලා දෙනවා. එහෙම ගිය අය මෙහි කොරියාව එපා කියලා පහුගිය දවස්වල ගිය අය ආපහු ඇවිල්ලා ආවා වයිෆ්ලවත් එක්කගෙන ආවා. ඉතින් මොකද දැන් ලංකාවේ සත්වේ නිසා ඔය විදිහට කරලා වීසා වීසා නොදමු වීසා එකයි ඉමිග්‍රේෂන් වීසා එකයි වෙනස. මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දීලා තිබ්බා මම ඊට කලින් මේ අපේ අය නොදොම්බු වීසා කියනවා. නොදොම්බු වීසා කියලා එකක් නැහැ. හරිද? නොදොම්බුෙන් දෙන රිකමන්ඩේෂන් එකට වීසා ඉමිග්‍රේෂන් එක හැමතිස්සෙම කරන්නේ එහෙම. ඒ කියන්නේ මේ අර ලේබර් මිනිස්ට්‍රි එක කියන්නේ වෙනම ආයතනයක්. ඉමිග්‍රේෂන් එක කියන්නේ වෙනම ආයතනයක්. දැන් ඔක පටලගත්ත දඩ ගහගත්ත අයත් ඉන්නවා ඉස්සර. ඉස්සර ඒක දැන් අඩුයි. දැන් ගොඩක් අය දන්නවා ඒක. මිනිස්ට්‍රි එකෙන් ලේබර් මිනිස්ට්‍රි එකෙන් රෙකමන්ඩේෂන් එකක් දෙනවා E7 E9 එකටත් එහෙමයි. දැන් HRD එකෙන් සම්බන්ධ කරාම ලංකාවේ සේවකයා කම්කරු අමාත්‍යාංශයෙන් තමයි රෙකමන්ඩේෂන් එක දෙන්නේ. එයාට. ඔයා එන්න දැන් අපිට වඩා මේ පරණාය පැහැදිලි කරලා ඇති අපේ මේ ඉන්න පරණාය සම්බන්ධ අපේ සංගම් කරන ඉන්නවනේ මීට කලින් ලයිව් දෙන්නානේ. ඒගොල්ලෝ පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේ කියන්න යන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතන එකපාරට මේ එහෙම දිනුනාට පස්සේ ඒ ආයතනයෙන් ඉමිග්‍රේෂන් එකට කියනවා මෙයාට වීසා එක දෙන්න මෙයාව අපි රෙකමන්ඩ් කරනවා සේවකෙක් විදිහට කියලා. E7 එකෙත් ඒකම තමයි වෙන්නේ. E7 එකෙත් කියන්නේ රෙකමන්ඩේෂන් එක දෙන්නේ නොදුම්බු වලින් ඔයා මෙයාට E7 එක දෙන්න ලකුණු 10 දෙන්න. අපි අනුමත කරනවා මෙයාව සේවකෙක් විදිහට සොම්සිල් කන්ලෝජා විදිහට මෙයා වැඩ කරා මේ කම්පැනි කියලා. දිගටම. ඒ කියන්නේ එක දිගටම වැඩ කරපු නිසා සොම්සිල් කන්ලෝජා කියන්නේ ඒකනේ. එක දිගටම එකම කම්පැනි වැඩ කරපු අය සොම්සිල් කන්ලෝජා. සිංගල් නෝජා කෙනෙක්ට ඔයාට මේ වීසා එක දෙන්න කියලා අරගෙන් අනුමැතිය කියලා දෙන ලකුණු 10 විතරයි දෙන්නේ. හැබැයි එයාට 52 නැත්තම් නෑ ඉතින්. සමහරට එයා 52 නැත්නම් ගොඩක් අයට තියෙනවා. හැබැයි අර අවුරුදු 40 පැනපු අයට වයසට ලකුණු බිඳුවයිනේ. එතනදී පොඩි ප්‍රශ්න තියෙන කොයත් හිටියා. එයා විභාග එකක්වත් අල්ලන්නේ නෑ. එහෙනම් එයාට ලකුණු 52ක් නෑ හැදුවාම. හදලා බලන්න. හැදුවට එයා පොලිස් අනු කම්පැනි යන්න වෙන කොහොමවත් නෑ. මුකුත් නෑ එයා. ඉතින් එහෙම තත්ත්වවලදී අරින්න අර 52ට අර 10 දුන්නාට පස්සේ එයාගේ 52 හැදෙනවා. ඒකට දෙන්නේ ඉමිග්‍රේෂන් එක නොදොම්ම වෙන්නේ මේ වීසා එක දෙන්නේ. ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් තමයි හැම වීසා එකක්ම ලින්ක් කරන්නේ. ඒකට උත්තරේ හම්බුනා කියලා හිතනවා. ඉතින් අනිත් අය බලන්න තනිත් අය දැනුවත් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන් ඕගොල්ලන් ඕගොල්ලන් කතා වෙන්නේ. අපි දැන් හැමතිස්සෙම කිය කිය ඉන්න බෑ. මම ඊළඟට මේ ශානුපබ් එක්කම අහනවා මම එකම කම්පැනි අවුරුදු 8ක් වෙනවා KAP level 3 තියෙනවා පුළුවන් වේවි 7000 ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මූලික සුදුසුකම් ටික තියෙනවා අපි ලකුණු හදලා බලමු මල්ලි ශානුක අබේක්‍රම අපිට කතා කරන්න අපි ලකුණු ටික හදලා බලමු ඔයාගේ වයසට සහ ඔයාට ඔයාගේ පඩියට ලකුණු තියෙනවා ওই විදිහට එකම කම්පැනියක් වුණාට ඒක පුරිසමක්ද පුරිකියොක්ද කියලා අපි බලන්න ඕනි ඉතින් ওই විදිහට කතන්දර ටික තියෙනවා ඒ විදිහට ලකුණු හදලා බැලුවොත් ඔයාට පුරිකියොප් එකක් නම් බොහෝ දුරට ඔයාලට ලකුණු ටික ඇති. අපි හදලා බලමු දවසක අපිට කතා කරන්න. ඊළඟට ප්‍රභාත් අසංක පුරිසාරත් කම්පැනි එකක ඉන්න කෙනෙක්ට ලැබෙන ලකුණු චිකිත්සා කෝස් එක කරන්න ලැබෙනවද කියලා අහනවා. කුල්සනක් කරපු එකකින් එක ගන්න ලැබුණ ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඒ මහත්ය මෙහෙමනේ වෙන්නේ ඒක. අවුද මේ අහන්නේ? ප්‍රසාර ප්‍රපාත සංකල්පී. අසංකමල්ලී මේ පුරුසනක් කම්පැනි කිව්වහම ඒකෙන් ආවට ගන්නපු මෙන්න මෙහෙම හැදින්නේ එක පුරුසනක් කම්පැනි එකේ හිටියට ලකුණු හම්බ වෙනවා. හැබැයි එයා අවුරුදු 4ට වඩා එකේ ඉඳලා තියෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අවුරුදු 6ට වඩා ඉන්න ඕනි. එතකොට ඒකට වෙනම ලකුණු හම්බ වෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ එයාට ගන්න පුළුවන් ඒ ටොපික් සහ ටොපික් තුන හරි සවය තුන් හතර හරි තියෙනවා නම් කිරයාන් කොම්තැන් කියලා හතිකයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා ඒ වැඩේ වැඩේට මේ මොකද එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්. පළපුරුද්ද පළපුරුදු කාර්යයක් කියලා ගන්න පුළුවන් එකක්. ඒක තමයි කිරයාන් කොම්තැන් කියන්නේ. ඒක තමයි අර වෙල්ඩින් වලට ලංකාවේ 273 ගන්න කරන මේ ටෙස්ට් එකේ. කිරාන් කොම්ජන් කිය සාති කොම්ජන් එකක් කොම්ජන් කරනවා කියන්නේ මොකද ඒක ටෙස්ට් කරනවා නේද මේ එතකොට ඒ ඒ ටෙස්ටින් එකට සර්ටිෆිකට් එකක් ගන්න එක ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා. කුරිය පුරිසනොබයිට පුරිසනොබයිට වාසිය ඒක තමයි මොකද නැත්තම් චිකිතා සර්ටිෆිකට් එක ගන්න ගියොත් වෙන්නේ ඔයාට ගන්න පුළුවන් කිරියාන් කොම්ෂන් එකට බැරි නම් ඒ කියන්නේ කිරියාන් කොම්ෂන් එක බැරි වෙන්න හේතුව තමයි එකක් මේ විභාග නැති නිසා ඒ ළඟ වංගුව තමයි ඒ දාන්නේ ඔයා හිතන්නේ ඔයා එහෙමනම් ඔයා ළඟ වංගුවක් දාන්න හිතනවා මල්ලි අසංග මල්ලි එහෙම කරාට කමන්නේ එතකොට ඔයාලට ක්‍රියාන් කොම්ෂන් බැරි නම් විතරක් ඒක කරන්න මොකද චිකිතා අමාරුයිනේ ඒක කරන්න ගියාම ඔයාට මේ ඒ ටික පාඩම් කරගෙන ආයෙ විභාග ලියන්න හැබැයි කිරයන් කොම්ද අමාරු නෑ විභාගෙ විභාගෙට ලකුණු හම්බුණා. ඇත්තටම මේ දෙකෙන් විභාග කරන්නේ වාසි. විභාග කරපුවාම කිරයන් කොම්දෙන් එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි විභාගෙට ලකුණු හම්බුණා කිරයන් කොම්දෙන් හම්බුණා. හැබැයි කිරයන් කොම්දෙන් කරොත් එයාට කිගචාවෙන් ලකුණු හම්බෙන්නේ නෑ. ඒ දෙකෙන් එකටයි ලකුණු දෙන්නේ. ඒක ඒක එහෙම කියලා දෙනවා. කිරයන් කොම්දෙන් හෝ මේ කීනන්සාව මොකක් හරි තියෙනවනේ මේ සාහිතික තුනක්. ඒ සාහිතික අපිට තියෙන කීනන්සාව විතරයි. ඒ කිරයන් මේ චිකිතා පදල ගන්න ලයිසන්ෙක් පැදලගන්න මේ චිකිතා විභාගෙන් එක්සෑම්මිින් ගන්න ඒ සහතික හෝ කිරයන් සම්ජනක දෙකින්කයි වට කිරන් සම්ජ දැන්ටමත් තිරන වාට චිකිතා කරන්න උමනත්න ඒක හෙම තමයි වට උත්තර දෙතිීමට ඊට පස මම ගියසරේ කයිප කරා ලකුන්ටික මදරආය පැසු සම්පූර් කරාම ලෙවල් එක උඩට යනවා නේද? එහෙම එකක් නම් තියෙනවා. ඉතින් මට මේක ඔබ දන්නේ මිස්කින් අහන්න ඕනේ මේක තියෙනවා කියලා. ඔයා මිලින්ද ගමගේ අම්මාව සම්බන්ධ කරගන්න අපේ ෆෝන් නම්බර් එකට කතා කළා. ඒ හා සම්බන්ධ තොරතුරු මම කියන්නම්. දන්නතරමින් එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. තියෙනවා. ඉතින් අර කවුද අපි තාමරමලි කරීමා සසගෙන් මේ <laughs> මොකද්ද මේ ගවි 40 ගානක් 50 දෙවිද ලයිව් කොට දුන්නොත් බලි වහන්න වෙන්නේ කරීමා සසගෙන් ඒක කිය විදිහට මේ විහිළුවක් කරමු මාස්ටර් විහිළුවක් කරමු හොඳයි ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් කල්ලි මාස්ටර්ස් එක මෙයාගේ වුණාට මෙයා ඉතින් E7 ගැන ගොඩාක් දැනුවත් මටත් වඩා වැඩ ගන්න මලනේ මේ අන්මල්ලි කියපු නිසා ඇත්ත මේක අවශ්‍ය නැහැ ඉතින් ඉසර් ගැන සහ වීසා ගැන ගොඩාක්ම නීති ගැන දැනුවත් නිසා තමයි මේකට සම්බන්ධ කරගත්තේ ඉතින් මට එතන තියෙන වෙනස තමයි ගොඩාක් මේ සහෝදරයෝ අපේ මල්ලිලා දන්නවා මේ අපි ගැන අපි කියන්න හදන්නේ නැහැ මොන දිසෙම කියන්න බෑ කිව්වා අපි තර පැත්තටම පත් වෙනවා නිසායි මේ ඔය උපදෙස් ගොඩාක් නොමිලදී හැම දෙයක්ම සමහර ගොඩාක් අය මේ ඒ උපදෙස් අරන් තමයි ගොඩ වෙන්නේ කියන්නේ හංගලා කිසිම දෙයක් කරන්නේ අර වීසා එක හදාගන්න බැරි වුණොත් මම හදලා දෙන්න ඉතින් ඒක වෙනම කතාවක්. ඒක වෙනම සබ්ජෙක්ට් එකක්. හැබැයි අහන හැම ප්‍රශ්නෙටම උත්තර දෙනවා. දැන් මේ කිව්වා වගේම කිව්වනේ. ඉරාන් කම්දන් එක දෙන්න දැගත්තොත් එයාට විචිකිච්ඡාවක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ ඉතින්දී අහන ඕනම ප්‍රශ්නෙට කෙලින් උත්තර දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එක අහන ප්‍රශ්නත් මග අරින්නේ නැහැ. හංගන්නෙත් නැහැ. ඔහොවත් කියලා එන්න මාව හම්බෙන්න මල්ලි ඔයාලට සර්ටිෆිකේට් එක මම මේක හදලා දෙන්නම් ඔයා අපේ ඔෆිස් එකට එන්න අපි අස්සම් කරලා දෙන්නම් එහෙම කියන්නේ මාවට කෝල් එකක් දෙන්න මේ මට වැඩි බාර දෙන්න මං කරලා දෙන්න එහෙම මං කියන්නේ මං කියලත් නෑ සමහරක් අය මට කියනවා අයියා වැඩි කරලා දෙන්න මට කියලා ඩොකියුමන්ට් එක හදලා දීලා එතනදී මම මැදිහත් වෙනවා ඇරෙන්න එහෙම මේ කිසිම ප්‍රශ්නයකදී මම මේ මට සල්ලි දීලා මේ වැඩේ කරගන්න ඕනි කියන තැන හිටියේ නෑ ඒක මං ඔය මෙතන කමෙන්ට් කරන්න එහෙම ඉන්නා නම් කවුරු හරි මම එහෙම කිව්වා කියලා එහෙම කියලා නෑ කාටවත් ඉතින් අපි ඒවා කී කියන්නේ නැහැ මම තිස්සෙම මේ එහෙම එහෙම එහෙමයි කියලා අර වගේ තැනක් ආවොහම ඉතින් අපිට අර හිතට පොඩ්ඩක් රිදිච්ච ගමන් එහෙම කියනවා අපි තරම්වත් මෙයාලා මොනව කරලාද මෙහෙම කියන්නේ කියලා. ඒ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට. ඒගොල්ලෝ අපි දැනුවත් තමයි මේ බෝතලේ අඩිය ගහලා කාමරයට වෙලා වැට්ට ගිහින් ගෙදර එන්නේ. අපි කරන කියන්නේ අපි කියන්නේ කොහොමද? එයාලා තමයි අපිට එහෙම කියන්නේ. ඒක ඒක ආරංචි වුණාම මම කල්පනා කරා එයාලා වචනකින්වත් මිනිස්සෙක් වෙනුවෙන් කටක් කරගුවා නෙමෙයි. ඔය හොස්පිටල් එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට මිනිස්සෙක් බලලා උදව් කරන්න බෑනේ ඒගොල්ලෝ වැටෙන්නේ. අපි එහෙම කරනවා. මම වැට යනකොට නයිට් එකේ ඉන්නකොට මම දවල්ට එනවා. ඒක හරි. ඒ නිසා මේ අපේ ඒ තියෙන ස්වභාව ගැන ඕගොල්ලෝ එහෙම කතා කරගෙන පොඩි අවුලක් තිබ්බයි. දැන් නම් ඒක නෑ කොහොමවත් නෑ මට එහෙම. මේක කියන්න ඕනේ නේද කිව්වේ. මොකද එහෙම ඉතරයි තවදුරටත් ඒක කරගෙන යන්න අවශ්‍ය නෑ කියලා අපරාධ. ඔය සෙන්ටර් එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා අහනවා රිෂාන් කරුණාතිලක. ඔව් අපේ උල්සාන් වල උල්සාන් අපේ සෙන්ටර් එකට එන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් අයියාව සම්බන්ධ කරගන්නත් පුළුවන් සෙන්ටර් එක සම්බන්ධ කරගන්නත් පුළුවන් ඒකට WhatsApp message එකක් දාන්න මේ මගේ නම් එක හොයාගන්න පුළුවන් නේ මගේ Facebook එක ඇති ඒකෙන් මේ හොයාගන්න මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා message එකක් දාන්නේ හරිම ලේසි මොකද ඒකට උත්තරයක් දෙන්න වෙලාවට මට ඒවට උත්තර දෙන්න ලේසි ඔව් ගොඩක් ඒ කෝල් එක දුන්නා වෙන්නේ දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට මේ මේක කරවන්නේ මින් සල්ලි හම්බ කරන්නේ මම සෙන්ටර් එකේ ඉන්නෙත් නැහැ මම මේ E7 වීසා කරලා සල්ලි හම්බ කරන්නේත් නැහැ ඒ දෙකම නැති නිසා මේ මගේ වැඩ කරගන්න තියෙන කාලෙන් තමයි ඔයගලන්ට උත්තර දෙන්නේ. ඒකෙන් ඔයගලන්ට හොඳක් වෙන නිසා යහපතක් වෙන දෙයක් කරන්න ඕනෙට අපිටත් එකකින් යහපත සැලසෙනවා කියලා අපි දන්න නිසා. ඒ අනුව මේ හැමදේම බිස්නස් කරලා ගන්න නැති නිසා. ඔයගලන් එහෙම කරනවා නම් ඔන්න මට සෙන්ටර් එකේ ජොබ් එකක් දෙන්න මිස් මං එන්නම් මේ මට පඩි ගෙවන්න. එතකොට මම මේ ඔක්කොම උත්තර දෙන්න. ඉතින් දැන් ඔක්කොම මල් කියලා මේ පුළුවන් නම් මැසේජ් එකක් දාන්න. මේ මැසේජ් එකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් මට ලේසි. මම නැතිලා බල මැසේජ් උත්තර දෙන්න. හොඳයි එහෙනම් මෙයා සෙන්ටර් එකට ගත්ත ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරන ඒ නිසා මම ඒ නිසා මේ ඔව් පඩි ගාන වැඩි දෙන්න බැරි වෙනවා ඒක ඒ නිසා දැන් මට දැන් නවත්තුනේ ගොඩාක් වෙලා කතා කරා කුෂ්ඨ ප්‍රේමලා මාත්‍යත් අපිට ලයිව් දාලා තියෙනවා ස්තුතියි ඔබතුමාට ලයිව් එක බලලා සම්බන්ධ වුණාට. ඉතින් තරිඳුත් බලනවා කියලා මැසේජ් ලයිව් එකක් මේ මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා. දැන් මොකද මේ ලාලා කියලා දැන් මේ ගඩිය ලයිව් දෙක දෙද්දා මිනිස් ලෑවල් කර අපිට කරන්න තියෙන ගොඩක් කියලා අපි ඉතින් පටන් ගත්තා ලාලා ඊයේ ඔව් කොහොමද ඔබතුමාගේ මම හිතනවා මඟ පෙන්නේ පිට පොඩක් දැන් නැති උල්සාන් ටොයිද සෙන්ටර් එක තියෙනවා උල්සාන් අපේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවද උල්සාන් කොයල් සෙන්ටර් එක උල්සාන් නොදොම්බුව උල්සාන් නොදොම්බුව ළඟමයි නොදොම්බුවට එහා පැත්තේ දිලෙකට එහා පැත්තේ දිලෙකට එතෙන්ට එන්න ඔයගලන්ට ගොඩක් දේවල් දැනුවත් කරන්න අපිට සම්බන්ධ වෙච්ච ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා ඉතින් දැන් මේ ළඟ කෙටි කාලයයින් අපි මාස කිහිපය ආරම්භ කළා සෙන්ටර් එකක් විදිහට මාස කිහිපය ආරම්භ කළා නමුත් අපේ ගොඩාක් සේවාවන් ලබා ගන්නවා ඔයගොල්ලා නිලන්ත මල්ලි මේ ඔයා මැසේජ් කරන්න පස්සේ දීවරයට මේ E7 එක අලුත් කරගන්නකොට එක්සෑම් එකක් කියන්න ඕනේද මේකනේ අය මල්ලි ඔයක ඊළඟට අලුත් කරගෙන 52කින් නම් ගැහුවේ බේස් එක 52ක් ඕනියාවේ එතකොට ඔයාගේ වයස හැමදාම එක ගන්න තියන්නේ නැහැ. ඔයාගේ වයස අඩු වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ලකුණු අඩු වෙනවා. එතකොට ඔයා ඒ ලකුණු කොහෙන්ද හොයන්න බෑ. මොකද වයසට අඩු වෙනවට අඩු වෙන්නේ තුන තුන. නැත්තම් දෙක හතර හතර. එහෙමනේ අඩු වෙන්නේ. එක එක අඩු වෙන්නේ නැහැ. එක එක නම් ඔයාලට හිතුවා කියනවා. මම ඉතින් ඔයාලට මොලේ පොඩ්ඩක් තීරුම් මම කියලා දෙන්නම්. ඔයා හිතන්න එක ලකුණක් අඩු වුණොත් අවුරුද්දක් වයසින් බැහැලා එක ලකුණක් හොයන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා කම්පැනි අවුරුද්දකට ගෙනලා ලකුණක් වැඩි කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. එකම කම්පැනි හිටියට නේද? එහෙම කරලා පොයින්ට් හදුවොත් එහෙම හරි. නමුත් වයසට අඩු වෙන එක එක නෙමෙයි. ඒක නිසා විභාගයක් කරන්න විභාගයක් කරන එක ඔයාලා ඉස්සරහට ගිහලා වෙනස් කරන්නත් ලේසි නේ. ඇයි ඔයගොල්ලෝ කම්මැලි වෙන්නේ ඒක? ඔයාලා විභාගයක් කරන්න. නිකන් ඉන්න ගමන් ඔය පේපර් දෙක තුනක් ලියලා විභාගයක් කරලා ලකුණු සම්බන්ධ කරන්න. 68 න් නම් ගත්තේ ඔයා ඊළඟ පාරට පෙන්වන්න ඕනේ ගාන. ඊළඟ පාර තියෙන ගාන පෙන්වන්න ඕනේ. අලුත් කර සෝරි 52ක් පෙන්වන්න ඕනේ ආයේ. මම දන්නේ 52 න් 68 න් ගත්තේ කියලා. හැබැයි අනිවාර්යෙන් 52 පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා මේ අර වයස අඩු වෙනවා. හැබැයි ඔයා කම්පැනියන් මාරු කරොත් ඒ අතර තවත් ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා අර එක්සෑම් කරන හැරි මොනවා හරි කරලා ලකුණු ටික වැඩිපුර හදාගෙන තියාගන්න. 72ට ඊට කවුද කිව්වේ නේද? කවුද හිතුවේ 72ට ඊට? 68ට ඊට තිබ්බා 65 තිබ්බා. අවසානයේ 72 දැන් මේ 12 සිට මාසෙ කීය වෙයිද දන්නේ ඒකත් අපි බලාගෙන ඉන්නවා මේ. වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන එක කියලා හිතන්න බෑ. දැන් හමාරක් අය 68ට ගණන් හදනවා. ඒක වැඩි කරන්න තේරෙනවා. සමහරක් අය 68ට ගණන් හදලා මේ ඒ ගාන විතරක් හදනවා. ඒ ගාන හදලා බැලුවහම අන්තිමට ගෙදර යන තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. හැබැයි එයා 68 නැතුව 75කට විතර ටාගට් එක හදනවා කොහොම හරි තව විභාගයක් කරන්න. මොකද ඕගලන්ගේ ওই කොරියානු විභාගයේත් ගොඩාක් ලකුණු තියෙනවා. ගන්න පුළුවන්. ගන්න නෑ ඕන විතරයි. හොඳයි එහෙනම් ඇත්තටම ලයිව් එක සයික සම්බන්ධ වෙච්ච නලින් හේරගේ ශිහාන් කනිෂ්ක තනුජ අපේ චාරුක කියලා අපිට ස්තුතියි කියලා සේවයට. ඔව් ඔයගලන්ට අපේ ලයිව් එකක් ලොකු ලයිව් කියන්නේ දීර්ඝ වේලාවක් 10 වේලාවක්නේ දීර්ඝ වේලාවක් ලයිව් එක එකහමාරක ලයිව් එකක් අපි දුන්නා. මේකට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කමෙන්ට් දාලා ප්‍රශ්න කමෙන්ට්ස් දාලා ඊළඟට ප්‍රශ්න අහලා අපිට සම්බන්ධ වෙච්ච එක. තෑන්ක්ස්. අපිව සම්බන්ධ කරගන්න මහේන්ද්‍ර කැපේ එකේ අපේ නම්බර් එක තියෙනවා. නම්බර් එක හරහා සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම උල්සාන් ළඟ ඉන්න අය නම් පුල්සානාවට ඉන්නයි. ඒක පුල්සානේ ඉඳලත් අපේ සෙන්ටර් එකට එනවා නැත්තේ නෑ. අපි සීවේ පොස්ට් ටර්මිනල් එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ එක්ස්ප්‍රස් බස් ටර්මිනල් එක ඉස්සරහා අපේ එක තියෙන නොදොම්බෝ ගාව. ඉතින් ඒ නිසා බුසාන ඉඳලා සහ තේගු ඉඳලා ගොඩක් මල්ලිලා ඇවිල්ලා මට කියලා ස්පොන්සර් ලෙටර්ස් හදාගත්තා. ඒගොල්ලන්ගේ වයිෆ්ලාව ගෙන්න ගන්න E7 ගහපු අය. ඊළඟට භාෂා පරිවර්තන සේවය ලබා ගත්තා. ඊළඟට E7 ගන්න සහ අපේ ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වුණා මේ මයහඟ කැපේ අපේ UC online zoom class කරනවා අපි. ඒකට සම්බන්ධ වෙච්ච අය ඉන්නවා දුර ඉඳලා ඇවිල්ලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔයගලන් කියන ඔය ඔයගොල්ලෝ ස්තුති කරලා දාන කමෙන්ට්ස් අපිට ලොකු ධෛර්යයක් මේ වැඩ පිළිවෙල කරගෙන යන්න. ගල් මුල් එකලා තමයි යන්නේ වැඩේ. ඉතින් ඒ වුණාට බොහොම ස්තුතියි ඔයගලන් අපිත් එක්ක ඉන්න එක ගැන. ඒක ලොකු ශක්තියක්. ඉදිරියේදීත් අපි නිවැරදිව මේකෙම දානවා හොඳයි. ඔව් මම කලින් කිව්වා වගේ කලින් කිව්වා වගේ ඔව් කලින් කිව්වා වගේ තේ කෙනෙක් කතා කරන්න අපිත් එක්කලා ඔව් මොකද ලිදරගේ සංගම් තියෙනවට වඩා ගොඩක් හොඳයි නේද කියලා කතා කරන්න ඔව් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවානේ වැඩක් කරනකොට විවේචන අනිවාර්යයෙන්ම අපි බාර ගන්න ඕනි ඉතින් විවේචනත් අපි බාර ගන්නවා no problem ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ කිසිම හොඳයි එහෙමනම් අද වැඩසටහන මෙතනින් නවත්තනවා. උල්සානල අපේ සෙන්ටර් එකට එන්න ඕගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු කරලා අපේ My Haggle Cafe පියසට එන්න පුළුවන්. දැනට මම නොමිලේ පන්තියක් පවත්වනවා සතියේ දිනවල අපේ කාන්තාවන් වෙනුවෙන්. ඒකට එන එන ළමයි ඉන්නවා. ඒකේ කාර්යයකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා අපේ ළඟට ළඟ මොනවාද උල්සානාවට ළමයි. ඉතින් ඒ උල්සානාවට ගෑනු කට්ටියට උදේ වරුවේ වැඩ නැති අය. සමහරක් ඉතල සති දෙකක් සතියේ දවස් දෙකක් තියෙන උදේ වරුවේ රස්සාව රැකියා කරන්නේ නැති ළමයින්ට ඒක නොමිලේම පන්තියේ සහභාගී වීම හැකියාවක් වෙනවා. අපේ පයංගල කැෆේ PS තුලින් ඒක සිදු වෙන්නේ. ඊට අමතරව භාෂා පරිවර්තන සේවයේ සතිය පුරාවටම මම නොමිලේම පවත්වනවා විශේෂයෙන්ම වෛද්‍ය මොනවාද උපකාර අවශ්‍ය ළමයින්ට භාෂා පරිවර්තන සේවයේ නොමිලේම සපයනවා. ඊළඟට අපි ස්පොන්සර් ලෙටර්ස් හදන එක සහ ඔය පන්ති කරන වැඩ ඒවා විශේෂයෙන්ම අපි සම්බන්ධ කරගෙන ඉමිග්‍රේෂන් ලෝ එකෙන් සම්බන්ධ කරගෙන විශේෂ අමාරු වීසා ප්‍රශ්න තියෙනවා අපිට විසඳන්න අමාරු ඒවා ඒවා විසඳනවා කොරියානු ජාතිකයෙක් සම්බන්ධ කරගෙන ඊළඟට අපි ඉසෙමන් වගේ පොඩි පොඩි දේවල් නම් අපි දැන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ඉතින් අපිත් එක්කලා සම්බන්ධ වෙන්න මෙතෙක් රැඳී සිටියාට බොහොම ස්තුතියි පැය කමාරකට ආසන්න කාලයක් එහෙමනම් ලබන මාසෙත් මේ වගේම ලයිව් එකකින් හමු වෙමු. මාසෙකට වරක් තමයි ලයිව් එක දෙන්නේ. හැමදාම කරන්න බැරි නිසා අපි තාම කාර්යබහුල නිසා. ධර්මයිස් කෙනෙක් කියන ආයෙ එක කතා කරද්දී වීසා එකට ලංකාවට ආවෙන්න නැවත ඒ වීසා එකටම යන්න විදිහක් නැද්ද අයියේ. නැවත යනවා එයා ඊට පස්සේ ආයෙ කියලා තියෙන කාඩ් එක දීලා නෙමෙයි ආවේ. මේ වීසා කාලේ ඉවර වෙච්ච ඉතින් මට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද E7 එකට වීසා දුන්නාම අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද අලුත් කරනවා. පළවෙනි එක අවුරුද්දයි ඊට පස්සේ අවුරුදු දෙකකට දෙනවා. දෙවනි පාරටෙද්දී එහෙමනේ ඒක අලුත් වෙවි යන්නේ. ඒතර මේ මල්ලි වීසා කාලේ ඉවර වෙලා ගියයි කියන්නේ ඇයි ගියේ කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට. එයාට වෙන කම්පැනි එකට යන්න පුළුවන්. එයාට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න අපිට. මේ හිතාගන්න බෑ ලංකාවට ගිහිල්ලා ඉන්නේ ඇයි කියලා. මේ හැබැයි වීසා ඉවර නම් ඉතින් ලංකාවට ගිහිල්ලා අපෝ වෙන්න බෑ. ඔව්. මේ හැබැයි ඔයාලට ඔයා කාඩ් එක කාඩ දුන්නත් බෑ නැතුවත් ගියත් බෑ හැබැයි ඔයා මෙහෙදී ඒක වීසා ඉවර කරනවා ඔයාට D10 එකට ආපහු මාරු වෙනවා මාරු වෙනවා ඒක අපරාධයක එහෙම කරේ ඒක තමයි. ඔයා ඇයි එහෙම නොකලේ මේ දෙන්නට මාර්ගලා ලංකාවට වෙකේෂන් එකක් ගියා නම් මාස අවු මාස 6ක් දෙන්න. ඔව් ඒක ගන්න පුළුවන් ආයේ. දවස් 14ක් ඇතුළතද D10 එකට යවන්නේ නැහැ. දවස් 14ක් ඇතුළත පුළුවන් එයාට ආපහු 7 එකට එන්න. හැබැයි මේ දවස් 14ට වඩා යනවා නම් එයා D10 එකට වැටෙනවා. වැටලා මාස 6ක් ඇතුළත ආපහු කම්පැනි හොයා ගන්නවා. එහෙම දෙන්නෙක් මට හම්බෙන්න මාව මේ කම්පැනි ඒගොල්ලන්ගේ අයින් වෙලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලද මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඉදයි. ඒ මාලි අපිට පොඩක් පෞද්ගලිකව කතා කරන්න අපි ඔයාට ඔයාගේ විස්තරය අහලා විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන් නම් ලබා දෙන්නම්. අපිව පෞද්ගලිකව සම්බන්ධ කරගන්න. හොඳයි එහෙමනම් ෆෝන් නම්බර්ස් තියෙනවා පේජ් වල ඒවට කතා කරන්න ෆෝන් නම්බර්ස් ඉදලා තියෙනවා. ඉතින් දිගින් දිගටම තියාගන්න උත්සාහ කරන්න එපා කමෙන්ට් දාන්න. මේ මොකද අපිට කාර්මික සහාය ලබා දුන්න මාලි කෙනෙකුත් බලන් ඉන්න යසීදි බාන මොකද එයා රාජකාරී කටයුතු වලට යන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටියට සුබ රාත්‍රියක් හැමදෙනාටම. නැවතත් මේ වගේම තවත් මාසිකින් හමු වෙමු. හැමෝම එහෙනම් ආරක්ෂාකාරීව වැඩ කටයුතු කරගන්න. නිදුක් නිරෝගී සහ ආරක්ෂාකාරීව වැඩ කටයුතු කරගන්න. ඒකයි අත්‍යවශ්‍යම කාරණා. හොඳයි එහෙමනම් නැවත හමු වෙමු. ආයෙත් හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක්.